tunaangalia kwamba limekaaje kwa upande wa serikali ili kuweza kuwasaidia wananchi hasa wanaoishi vijijini, kwa sababu mhm. kwa sababu mpaka sasa mtu wa kijijini tena kwa hali ya sasa hivi kuanzia miaka ya elfu mbili nadhani elfu mbili kumi na moja mpaka sasa mm. hali ya vijijini imebadilika sana, hata hali ya uvishaji wa mazao imebadilika sana. Sasa hivi hata swala la pamba kwa wale wataalamu ambao walikuwa wanaishi wanalima kule vijijini, wanazalisha napata milioni mbili milioni tatu Ukiangalia trendi yao ya sasa hivi kuanzia hiyo miaka imeshuka sana. Kwa hiyo wanapata fedha ambazo ni, ni za kukizi tu mahitaji yao, labda akiuza anapata labda milioni moja kwa ajili ya kununua chakula, kwa sababu na chenyewe hawazalishi sana kwa sasa hivi mm. E, ahudumie watoto, anunue vibati vya kuweza kuweka kasropu. Nadhani wewe umeishi kijijini, unajua ninapozungumzia sropu. Kwa hiyo ukisema tena upeleke eh, eh, upeleke kwamba gesi ili waweze kununua, labda ni changamoto sana labda tu mimi, labda kitu ambacho naweza nikashauri mm. eh, labda hii hii nishati ya umeme ambayo kwa sasa serikali inaisambaza kule vijijini kwa hii gharama ya shilingi elfu ishirini na saba okay. eh, labda ile inaweza ikatusaidia eh, tukiipeleka kabisa vijijini kwa, kwa kumaanisha kwamba kila kijiji kipate kila kitongoji kipate umeme na tukapeleka elimu ya namna gani tuweze kutumia umeme, basi inaweza kama mwarobaini tofauti na gesi, kwa sababu mm. mtu anaweza akagharamia umeme kuliko gesi endapo mm. Kumbuka kumbuka, sisi tulikuwa na miradi hapa ambayo tulikuwa tumejiwekea mikakati. Nadhani na, na Mansuru unakumbuka vizuri mm. sana. Tulikuwa na bwawa letu la Mwalimu Nyerere pale. Yeah. E, na ndo tulikuwa tumeweka kwamba ule ndo mradi wa kuja kusuluhisha matatizo yote ya umeme hapa nchini. Mm, tunapata umeme wa eh, kutosha na mwingine tunapata pale tunashusha bei afu tunasambaza kwa wananchi, hey, eh, gharama zinashuka. Hey. Sasa tuki, tukienda kwa mlengo huo sasa kwa vision hiyo ambayo tulikuwa tumeiseti jambo letu tunaweza tukafanikiwa kuliko hata kutumia gesi, kwa sababu gesi inaonekana kuwa e, ni jambo ambalo ni jambo ambalo ni gumu zaidi, kwa sababu ina gharama kuliko umeme. Endapo na na na na nani, kati ya gesi na umeme, Bernard, kipi ambacho kina gharama sana? Ulishawahi kutumia jiko la umeme kwa mara nyingi na ukatumia gesi? Ndio. Matumizi yake yakoje na gharama zake zikoje? Uh, kama kama kama anavyosema Unajua hivi mimi naona ni kama havitofautiani sana, japokuwa umeme unajua wenyewe nani huduma huduma, si niseme huduma yake au matumizi yake ni haraka sana. Kama unataka kupika ugali, yani bab ni dakika chache sana mm. Kama unataka unajua hivi vitu pia kuna zile rice cooker si mm. yote ni matumizi ya umeme, si ndio? Mm. Ile si pressure cooker, yani vitu kama hivyo vyote vinatumia mm. na kuna majiko mengine ya gesi, hayo yanatumia pia umeme, umeme. Mm. Eh, kwa niseme tu kwamba umeme ni rafiki zaidi mm. ni rafiki zaidi mm. ehe, ehe, kwa sababu ule kwanza ni wa haraka na hata hatari zake e, sio rahisi, sio, sio, sio kama gesi sababu gesi kwa, kuna unaweza ukamesa kuna mtungi unaweza sio ikatokea nini na vitu kama hivyo e, na ubati nzuri umeme wenyewe pia unakwambia kwamba sasa hivi umeme umekaribia kuisha unaona pia unajua kabisa unit kuna wakati fulani watu walikuwa wakilinganisha hivi tokana sema pia kwenye gesi eh asijapata ile mitungi ambayo unaweza kuona kuonyesha kwamba sasa wageni wamekuja hebu pika ugali chapchap hapo wakati mwingine unaweza ukakata labda saa saba usiku mm. gesi utaipata wapi mm. lakini umeme unaweza ukananii tu manyuva kidogo pale ukapata lakini kuna wakati gesi walikuwa wanasema kwamba itasambaza kwenye yani itakuwa sio kwamba unapeleka haya mananii mitungi itakuwa ni sehemu fulani tu ni bomba la kile cha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa ni Makonda mm. na unajua matasisi yalikuwa mengi makampuni kwamba sasa Dar es Salaam itakuwa ni kugusa, tunafungulia bomba inaingia ndani. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu kumuuliza kwamba ambacho ni rahisi zaidi ni umeme, lakini umeme ambao anausema ndio huu ambao tulikuwa tunatarajia kwamba umeme, kwa mfano kwenye bwawa Nyerere kule, kama lingekamilika mapema na zile grid na nafikiri zilikuwa ni kama elfu mbili na ngapi ambazo zilikuwa zinaingia pale Uh, ni ni ni elfu mbili sasa zile maana yake ni kwamba tulikuwa tunaweza kutumia sisi mm. ya wakatosheleza wananchi wote wa Tanzania na bado unaobaki tukauza nje ya nchi mm. ambayo ingekuwa ni suluhisho la kudumu la matatizo ambayo anasema ndugu yangu hapa mm. eh. Lakini kichotaka kujiuliza ni kitu kimoja kwamba wananchi wanafahamu athari za matumizi ya mkaa pamoja na, na kuni, wanafahamu vya kutosha e, kwa kiasi chake. mtu anaenda kumuua mtu bwana, anasema ana macho mekundu, inawezekana akawa afahamu kwa kiasi chake. Bernard, naweza nikasema kwa hasa kwa maeneo ya vijijini wapo wachache ambao wanafahamu, lakini wengine wanachukulia kuwa ni hali ya kawaida, kwa sababu ndo maisha ambayo wamekuwa wakiyaona. E, amekuwa kwa babu yake, babu yake ameishi maisha yale yale, kwa hiyo anaona ni jambo la kawaida, lakini kwa sasa nadhani wanafahamu kwa sababu hata sasa hivi kwenye changamoto hii ya kukosekana kwa mvua e, pamoja na kuwa na ukame sana baadhi ya maeneo, naona sasa kuna baadhi ya watu wanapeleka elimu kule, wanaambia athari hizi zimesababishwa na nyinyi wenyewe, kwa sababu mmekata miti kwa ajili ya, ya mm. kuni, lakini mmekata miti kwa ajili ya nini? Ya mkaa. Kwa hiyo athari hizi zinatokana na nyinyi wenyewe kuweza kuharibu nini mazingira, kwa sababu mnapoharibu ikolojia ya eneo, mwisho wa siku watakao kuja kulia ni nyinyi, sio watu wengine. Kwa hiyo wanafahamu labda tu kuna baadhi ya maeneo ambayo ninaamini Tanzania ni kubwa sana mm. bado serikali na wadau wengine wa maendeleo na mazingira bado hawajaifikia. Labda sasa ni jukumu la kufika kule na kuweza kufanyaje kuweza kuwasaidia. Lakini je, tunapoenda kutoa hii elimu kwamba labda watu wameharibu mazingira, wamekata miti, wanatumia mkaa, si ndio? Lakini je, tunaenda na suluhisho gani eh, eh sisi la kwenda kuwasaidia? Hiyo ndio hoja ya eh? msingi sasa. No. Eh. Kwa hiyo unaweza ukamwambia tu mtu usitumie kuni, ukamwambia tu tumia umeme. Eh? mbinu ya umeme imefika kule, gharama za umeme ni rafiki. Alafu hata hilo bomba Dar es Salaam hilo, hata mimi nilikuwa natamani ingekuwa bora zaidi kuliko kutumia hii mitungi ambayo Mansuri amezungumzia. Mm. Ile bomba ingekuwa ni rahisi zaidi kupitisha majumbani endapo kama bei zingekuwa chini, lakini shida sasa kubwa, mimi naona gesi iko juu sana kuliko umeme, sababu mpaka sasa hivi japokuwa umeme wetu unit moja nadhani ni shilingi kwa sasa? Nafikiri kwa elfu moja ni elfu moja. Tena tumefanya calculation hiyo, nafikiri vizuri. Ah, mtungi unasema mtungi, mtungi, ngoja tuende mm. hivi umesema mtungi wa ule mkubwa, kwa mfano mimi mtungi unaotumia ni wa watu kama ni kilo 14. Eh, ni ule ile mitungi mirefu vya mirefu kama. Kuna kilo 14 na kuna kilo 14 nafikiri. Ambao tuseme labda na kusafirisha na kuni kama elfu sitini. Tumesema gharama za chini tufanye elfu sitini si ndio? Ndio. Sasa tuende katika maisha ya kawaida kwenye umeme wewe kwa, kwa nyumba ambao ni wewe tu ndani ya nyumba kwa kwa mwezi matumizi yako ni shilingi ngapi? Sasa inategemea, maanake mimi matumizi uh, unapo mimi nikiweka elfu kumi mm. na bahati nzuri kuna vijana wengine, kuna nyumba nyingine ambayo wanajua wanatumia huo umeme, nikiweka elfu kumi inaenda labda tuseme kwa siku tano mpaka wiki, maanake daily wewe kwa haraka haraka kila siku ni, ni elfu mbili ndio? Eh, eh, elfu mbili lakini umeme, unajua matumizi ya umeme wa taa binafsi mm na umeme wa kutumia vyanzo vingine vya kupikia kama majiko mm. kama pasi friji. kama friji inategemea na friji yenyewe unaotumia ni aina gani kama friji ni mbovu lazima utakuta itakula umeme tu watu hawaelewi hivi mm. lakini je sisi watu wangapi sasa hivi tuko katika mifumo ya kutumia majiko um, ya umeme kwenye kupika watu wangapi ni wachache kwa hiyo kwenye kupika pia kuna gharama mimi nina microwave tu mm. ambayo ile microwave eh, ni ya kupashia chakula yeah. lakini nina friji mm. lakini kila siku matumizi yangu mimi yanakwenda mpaka shilingi elfu mbili kwa siku kwa siku elfu mbili e, eh, ukijumlisha na pasi labda TV vitu hivyo vya redio vitu vya kawaida ambazo ni unit tano hizo ambazo hizo ni unit tano mm. ambayo hiyo kimsingi mm -hmm. hapo sina jiko lolote la umeme ambalo unasema nahitaji nitumie umeme. Sasa ukipima katika mazingira hayo unaweza ukaona, lakini pia wingi, kwa sababu wewe unapokuwa na familia Bernard ya watu kumi ukatumia umeme, hauwezi ukatumia rice cooker, labda utapika mara mbili mara tatu, lakini bado utahitaji kupika mboga. Ile quantity inayokuwepo pale nyumbani mm, ndio inaendana pia na, na matumizi Ushasoma vizuri. Kwa hiyo kim, kimsingi wataalamu wanasema gesi bado ni cheap. Gesi ni cheap zaidi kuliko umeme. Ndio maana ukiona kuna mataifa makubwa kama Ulaya wanatumia gesi kwenye majumba yao. Ni gesi kila mtu kama ile mfumo aliokuwa ametaka kufunga Dar es Salaam, lakini inasoma kama ina hadi mita bana, wewe kwenye gesi umetumia kiasi hiki mita, na ndio maana kwenye mfumo bado gesi inakuwa ni chipa kuliko mafuta. Unajua gesi ni ni, ni, ni, ni, ni gharama ndogo kuliko mafuta kuliko petroli eh, pia. Mm. Kwa hiyo bado watu pia wanatoka kwenye mifumo hii ya kutumia mafuta wanaingia kwenye mfumo wa gesi. Mm. Kwa hiyo kuna hivi vitu lazima viangaliwe kwa ukubwa. Tulikuwa tunajadili hapa tukasema tuangalie vijijini, ndio kijijini anakata miti, si ndio? Mm. Anakata miti ili apate kuni, anatambua athari za kuondoa ile ekolojia lakini huyu wa kijijini anakwenda kufanya nini? Lakini pia sio kila mtu anayeuawa kijijini kwa kutumia moto ni yule aliyeuawa kwa sababu ya macho mekundu. Kuna wengine wanakufa, mtu ameacha jiko ndani tu, mm. carbon monoxide imeingia ndani, eh. mtu mmelala familia watu sita wote wamekufa. Tena mara mara nyingi sana zinatokea hizo, hasa kipindi cha cha masika pale, acha jiko, eh. Eh. baridi kali, mwisho wa siku linawaua linawaua sasa hawa watu lazima tutafute namna ya kwenda kumsaidia huyu mama kijijini, ambaye inawezekana kwa namna moja ama nyingine anauawa, anakufa lakini sio kijijini, hata mjini. Kama takwimu zinaonyesha asilimia sabini Dar es Salaam wanatumia kuni. Mm, kwa hiyo asilimia thelathini wale watu elfu thelathini na eh? tatu wanaofariki na daa, hata mjini pia wapo na daa, mm. ndio mji wenye watu wengi, asilimia sabini wanatumia kuni. Sasa ukienda kule nani, ukienda huko kwetu Biaramlo utakuwa asilimia ngapi huko ah, huko huko? Niseme tu labda unajua majiko ya mjini wengi wanapikia, wengine mafiga wanakuta yamewekwa nje yeah. nje ambapo moshi ukienda hauna athari, lakini ukikuta kijijini mtu amekaa kwenye kajiko ndani hivi eh, amejikunja, mama amekaa pale, maskini ananyonyesha mtoto yuko pembeni, alafu naye nafikiri hizi hizi picha hizi picha unazijua vizuri. Unakuta mama amekaa anapika chakula, ameinama mm. hivi mwenyewe, labda anaumwa au mtoto au bibi anapikia watoto wengi alafu amekaa yani anatoa tu se. Sasa tofauti hapo inapoonekana Bernard, kuna vitu viwili, kuna matumizi ya kuni mm. na matumizi ya mkaa, lakini zote hizo ni tatizo mjini. Kinachosaidia kidogo eh. matumizi ya mkaa ni makubwa, lakini majiko yanaingia ndani. Nyumbani una chumba kamoja eh. mule mule ndio store, umo umo ndio chumba. Mvua imenyesha, sijiko lako utaingia nalo ndani mule yeah Kijijini tunapotofautiana ni kwamba wale wanaweka jiko kwenye kaeneo kadogo na bibi bibi anakwenda anaanza kuwa anapuliza ule moto eh. moshi tena wakuni unaelewa ulivyo eh, mjini unarudi mle mle ndani ya, yani mjini ukikutana na mkao wenye moshi tunauchomoa unabaki ule eh. ambao eh, huo huo hujakoka vizuri eh, pembeni <laughs> eh. lakini lakini mjini mtu anavumilia hadi mi Bernard naomba nirudi pale pale kwanza. Kwanza kuna kitu tulikuwa nataka kuzungumzia. Mm. Leo tunazungumzia athari sisi eh, za kuni na mkaa. Eh, eh, hebu tupe tupe tu. Inawezekana sisi tukawa tunasema ndogo. Eh, tuna tunazungumzia tumeona kwamba kwanza kuna kifo. Mm. Kama tulivyosema na tumekuwa tukishuhudia mara nyingi sana hasa maeneo ya vijijini mtu ameacha ameacha eh, jiko la mkaa linawaka ndani. Mwisho wa siku ile carbon monoxide inaathiri familia nzima, watu wanapoteza maisha. Lakini pia kuna matatizo haya ya vifua mm. e, moshi unaoingia hasa kwa mm. mama, lakini kwa watoto wachanga pia wanaathirika vile vile, unaona. Lakini mbali na kifo pia sawa, inaharibu ekolojia, si ndio? Eh, kusababisha ukame, mvua kukosekana na kadhalika, si ndio? Lakini je, haya yote serikali inayajua, si ndio? Na sisi wenyewe wadau tunayajua. Mimi naomba nirudi kwenye hatua Sawa. Kwamba je, ni hatua gani mpaka sasa ambayo tumepiga ili kuweza kuondoa changamoto kama hizo? Karibu. No. Kwa mfano mimi nilikuwa nazungumzia hapa mkaa ambao niliusema wa shilingi ngapi? 600. Mm. Ule mkaa bwana mimi sisemei uongo. Ule mkaa bwana ni, ni nishati kabisa ambao unaweza kupikia kabisa vitu vigumu na vigumu. Na unapiga kabisa hata makande kabisa kabisa kabisa. Yaani mimi nilishuhudia kwa mkono wangu. Hapo hapo kwenye mkaa. Hapo hapo kwenye mkaa. Kwani mkaa sasa hivi gunia shilingi ngapi? ni elfu sitini au sabini au laki moja unaenda hadi sabini unaenda hadi sabini kwa sababu eh, debe sita kwa elfu saba saba piga saba mara sita saba mara sita ni ngapi ni uh, elfu nane nane nane mara sita sitini na nne sindio yeah, yeah. lile gunia la debe sita kwa elfu nane nane gunia debe moja shilingi elfu nane elfu tisa piga mara sita ni shingapi? ngapi? elfu sitini na nne mm -hmm. na hapo kuna hiyo gunia lenye debe sita tunaweza tukakuta kuna kilo za mkaa kilo za mkaa pale zilizopungua kwa sababu kila debe inaweza kaa ina kilo kama e, kumi na tano mm. kumi na tano hadi kumi maake pale kuna kilo stini sasa ukinipa tafsiri hiyo ya hivyo ya kilo stini kwa kilo 60 nikipeleka kwenye shilingi 600 maana ni shilingi ngapi? Eh, kilo 60 eh, mara 6 mara 600 mara 600 eh, eh ni kama laki moja na ishirini eh? kilo 60 mara 600 eh, kama kama laki moja kuna calculation 60 mara tuende taratibu hapa, maanake wengine hesabu kipindi kile zilikuwa ni, ni, ni, ni ukipiga kilo umesema 60 mara kilo 60 ehe, mara mara 600 mara 600 eh 36 36. Sasa wewe unataka uniambie kwamba kwa namna ambavyo misitu wanavyopambana na watu wa mkaa kila siku. Unajua misitu akimkamata mtu wa mkaa mwenye gunia la kilo <laughs> kilo 60 msara wake sio wa nchi hii. Mm. Unajua hiyo kesi yake? Ndio. Eh? Huyo huyo misitu ukienda kukuta zile. Achana na misitu. Misitu huyo akimkamata mtu atana debe moja. Yaani wewe Bernard una gari yako umefunga mkaa juu. Unaujua msara wake. Eh? Au una vibali. Ni kama nyara za nchi zile. Ni nyara kabisa ile. Watu wanakimbiaga wanaacha baiskeli. Ah, mimi nishaona siku moja tu. Mtu anaacha baiskeli anakimbia. Imagine lazima ukimbie. Imagine mtu anagunia ana, ana debe tatu anakimbia anaacha baiskeli yake ili mradi asikamatwe na watu wa misitu. Sasa brother, hapa hem tusaidiane. Yaani kwamba nimejaribu nimejaribu kufanya tathmini ya hii ya hii ya sita mia sita. Kweli mimi tusingeshindwa kuhamia kone huko kone gunia ya shilingi elfu tunapambana na gunia ya shilingi ah, elfu yani, kitu ambacho labda sijafafanua vizuri hapo eh. hatujaelewana ni kwamba sawa eh. wazalishaji wa huu mkasa mpaka sasa kiwango chao bado ni kidogo sana yani, yani, yani nazungumzia teknolojia bado haijasambaa maeneo makubwa yeah. sahihi mm -hmm. na ndio changamoto iliyopo, sio kwamba hawapo, wapo mm. na uwezo wanao, ili isipokuwa mitaji pamoja na nini na na uwezeshaji mwingine ambao unaweza kuwasaidia hawa watu waweza kukuza biashara zao. Hawapo hawapo. Kwa mfano umezungumzia hawa swala ya misitu. Je, mm. wanaowakamata hao wenye baskeli, si ndio? Wamefanya jitihada gani ili kuweza kuokoa misitu? Naam. yeah? Sasa sasa hizo jitihada yeah. taziona yeah. lakini Wakati tukiendelea na Joji Joji Ndini, nataka tuambie vizuri mm. eh, Angelo Moleka bati <laughs> bati nzuri Moleka naye anafuatilia hiki ambacho japokuwa yeye zaidi tutakuwa naye kwenye mjadala mkuu eh, naam, lakini naam, lakini ameniandikia hapo nyuma akisema kwamba nataka naye acha Moleka anajua sana mambo ya vijijini. <laughs> Sasa nitaka usikie akielezea, labda inawezekana kule, labda Kashenge kule, labda Katoma kule, labda Kimilile kule, wapi e, maanake anatoka maeneo kama hayo naye kidogo tu ashie na sisi tumsikie mazingira ya vijijini kwenye nishati mbadala je yeah, elimu imefika huko ajaba moleka habari za asubuhi lakini bado tunaendelea kupa pole tu waliojiri jumapili karibu sana ajaba moleka Ninaona tatizo la afya ya akili bado linakusumbua. Sasa um, <laughs> mimi pamoja na kwamba bado tunasubiri kidogo habari ya ya ya ya, ya mjadala ule utakaoanza saa mbili uh, ni, ni, ni shee kidogo swala hili la, la, la mazingira. Kuna ta, watu wanashindwa kutofautisha serikali hata siku moja hata wa, wa, watu wa mazingira duniani kote hawajawahi hata siku moja kuzuia matumizi ya kuni, hawajawahi kuzuia hata matumizi ya kuni. Tatizo ni vipi kuni, je, zinatumikaje? Kwa sababu kama mtu Bernard, umekaa Kagera, unafahamu kabisa, umekulia Bukoba pale Katoma, unafahamu kama ka, kuna watu wana, wanapanda miti, wana mashamba makubwa ya miti, wanauza kuni kwa, kwa, kwa, kwa miti yao wenyewe Swala ni kwamba zile kuni ambazo zinapatikana kutokana na uharibifu wa mazingira ndio zinapigwa marufuku, lakini hata baada ya kufika kule nyumbani, je, zinatumikaje? Sasa hapa elimu ambayo watu wengi wanakuwa hawaelewi ni namna gani sahihi ya matumizi ya kuni, lakini kama una miti yako, umelima miti yako baadaye ukavuna kwa njia zinazotakiwa. Ukipita kama kule Bukoba, utakuta watu wamekata vile pieces, wametengeneza kwenye mafungu mafungu, wanauza, watu wanakwenda kupikia. Lakini je, namna ya kupikia ni namna gani? Una jiko lile ambalo lina ile ventilation ya, kupi, ya kupitisha moshi una nini? Kwa mfano, mafundi wanajua namna ya kutengeneza majiko kwa watu wanaotumia kuni, moshi unatoka, lakini bahati mbaya wengi hawajui moshi una, una, una circulate mle mle ndani mle mle ndani Eh, sasa hiyo ndio vitu vya msingi, lakini Bernard, wewe ume, pale Bukoba unajua mama wa Kihaya ama baba wa Kihaya anakuambia mimi kula ndizi zilizopikwa kwenye jiko la umeme au jiko la mkaa sitaki. Anakwambia hawezi kujisikia kama amekula ndizi, anakwambia anasikia tofauti yake. Sasa vitu kama hivyo ni vitu vya msingi <laughs> kwamba lazima tuangalie ni namna gani ya kuwaelimisha watu wetu wale wanaolima wana, ambao wana mashamba ya miti watengenezewe utaratibu namna ya kuuza kuni, lakini pia wanaotumia kuni majumbani watengenezewe namna ya, ku, ya, ya, ya, ya kwa kutumia yale majiko banifu na kutumia kuni zile zile, namna ya kupika upishi mzuri wa kutumia kuni bila kuathiri afya zao. Asante Bernard. Na asante sana Angelo Moleka. Eh, baadaye tutakuja kwako kwa sababu pia mgeni ambaye tutakiwa tuwe naye hapa katika mjadala mkuu kuhusiana na masuala mazima ya haya ambayo tumesema ya matumizi ya fedha. Eh, bahati mbaya ametoa udhuru hapa, hatoshiriki nasi katika kipindi. Kwa hiyo e, bila shaka mgeni ambaye utakuwa naye hapo tutakuwa naye katika kuhakikisha kwamba e, tunakwenda vizuri kabisa. Tunashukuru sana kwa mtazamo huo, majiko banifu. Na mimi nitakuongelea pia hiyo. Kuna wakati mm. fulani mm promotion ilikuwa kubwa sana majiko banio. Yapo sasa hivi Bernard, kuna siku moja nimeenda Magu mm. nimekuta hii kampuni ya ya ununuzi wa pamba inaitwa Alliance mm. Eh. jini liko iko maeneo ya Simiyu pale, nimekuta wameanzisha kampeni hiyo huko kata ya Ng'aya huko tarafa ya mm. Ndagala kuta wanatengeneza hayo ma, majiko hayo mm. e, wanatafuta vijana wanawapeleka training ya, ya wiki mm alafu baadaye wanasambaa kwenye familia, wanatengeneza yale ni ya udongo fulani hivi, wanatengeneza e, wana kwa ajili ya kupikia. Ni, ni salama kidogo japokuwa ya udongo eh, yani wanajenga yani yani ni jiko ambalo huwezi kulihamisha. Ah, si yale ambayo afu pia inakuwa na ventilation eh, huwezi kulihamisha. Yanatumia nani nishati kidogo eh. kama ni kuni labda mkaa kidogo. Ni kuni kwa chini unaweka unawasha baadaye. Ile ile ile kwenye swala la maana naona ile kama inatu, inakuwa pride sana kwenye mashule mataasisi ndio eh, huwa zipo hata hata hata hata hata magerezani kule kuna baadhi ya mm. magereza wanatumia pia mm. njia ile ya kunini. Lakini sasa kuna ishu ya uharibifu pia wa tabaka la juu eh, eh. maana ya ozone layer. Ah, sasa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli <laughs> hatuna namna, hatuna namna kwa sababu nalo tu sababu tunamaliza sasa. Eh, tuna viwanda sasa, viwanda wafanyaje Mansur? Eh, Viko viwanda Mm. hatuwezi kuvizuia Eh, na tunavihitaji ili tuweze kupata uchumi, si ndio? Kuna watu wengine pia naona wanatumia issue za mashudu. Mashudu yale, nafikiri watu wengi wanapika chips na majiko yale, unajaza mapumba Eh, wapo wanatumia hiyo ile sijui kama inasababisha athari ina sababu ile moshi wake sio sio sio sio kama huu au pumba na zenyewe zile zote zinaingia kwa. lakini moshi wa pumba una shida una shida moshi moshi ehe una, una shida kwenye afya ya mwanadamu. Kwa hiyo yani hapo bado sana, lakini bado mimi nachokiona solution kubwa pamoja na yote na wadau na jitihada kubwa ambazo zinafanyika za serikali, lakini lazima twende kwenye utumiaji wa nishati kupitia sayansi na teknolojia. Na kwenye sayansi na teknolojia, maanake lazima twende kwenye kimojawapo kati ya vitatu, aidha umeme, gesi, gesi ama jua. Hizo ndio option. Tutarudi kwenye kutengeneza majiko kule kijijini. Angela anajua huko kwa bibi zetu Kagera, ukaanza kumtengenezea jiko la ventilation. Kwanza hiyo hiyo nani inatoka wapi hiyo? Hiyo fedha inatoka wapi kwanza kutengeneza ile ventilation? Sema kuna vijiji vingine eh? Manake ujombani kule mimi nimeona haya mambo. Ah, kuna kuna nyumba nyingine kwa mfano mimi nilipokulia hapa napokosea mweka hapo nilikuwa nikimwona bibi pale kuna nyumba yani kwenye nyumba palivyotengeneza kuna kitu hizo hizo ventilation mm. kuna mfumo fulani wa kutoa moshi moshi ndani wanapikia ndani kwenye sehemu fulani hivi lakini moshi unatoka nje sasa hizo hizo ni familia zile ambazo tunasema ni mmoja mmoja mm. lakini kuna baadhi ya maeneo ukenda Moshi of course uwezo unaweza kukuta watu wanafanya mm. ukenda Kagera watu wanafanya umeona eh, eh. eh, eh. wanafunga wanafunga mpaka nani yeah. majikoni kwa hiyo vitu kama hivi watu wanafanya lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo ni magumu sasa lazima tuje kwa mfano niliona ile kampeni ya mheshimiwa waziri wa nishati Januari Makamba mm. kutoa majiko ambayo kimsingi watu walidiscourage wakasema huyu bibi baada ya gesi kuisha what next anaenda kujaza wapi anajaza wapi huyu mm. eh itakuwaje tena sasa lazima serikali na sasa hivi bahati nzuri makampuni ya magesi Tanzania yamezidi kuwa mengi. Yako mengi sana. Kila mtu sasa na which means huko kuna biashara nzuri Ndiyo. pia. kwa Sababu kama mtu mwenye kiwanda, mtu mwenye petrol station fulani anaweza kaa na gesi yake pia. Mm. Ana petrol station ana gesi lakini bado kuna wawekezaji binafsi ambao wameendelea kuwekeza. Gesi leo hii tunayo Mtwara. Sasa lazima tuinvest zaidi huku, na tunapo invest zaidi inaweza kwa gesi sisi kwetu nchini Tanzania, kama tutaivuna vizuri, inaweza ikasupply e, gesi vijijini, mijini na kila sehemu, lakini bado tuna umeme. Kwa sisi tunaweza tukawa tuna selection mbili, either gas au umeme, kwa sababu kuna majiko sasa hivi kama walivyosema Bernard mm. yana select linaweza likaamua eh. ukachomeka gesi mm. na unaweza ukaamua ukachomeka eh, umeme mm -hmm. na sio majiko tu ya kupikia, hata ya majiko ya watu wafanyabiashara wa machipsi saizi hapo unachomeka unaweza ukaliconnect kwenye gesi hapa yeah, umeme yeah, yeah. Ndio mifumo hiyo iliyopo sasa hivi duniani. Sasa huyu huyu mtu aliyoko kijijini, na kwa sababu tunakwenda kwenye competition, mwekee umeme wa REA afu mfanyie utaratibu wa suppression ya, ya, kuwepo na, na, na gesi achague yeye kwamba mimi nikitaka mm. ninaweza nikatumia mm. umeme huu mm. ama nikitaka nitatumia gesi mm. lakini tutarudi leo kwenye mikaa ya shilingi mia sita haya mambo una, tunasema tunasema wawekezaji ni wachache na mitaji ni michache lakini ni ukweli usiopingika huu mkaa una uwezo tu uwezo ukachemsha maharage yale maharage ambayo yanahitaji masaa mawili hadi matatu kuna maharage mengine waga tunaloweka baada ya kuweka unalasa kwenye jiko siku nzima ili kesho uje uyatumie ukatumia mkaa wa shilingi mia sita kwa kilo tunakwenda kufanikiwa hatuwezi tukafanikiwa utajikuta umeanza tu kuchemsha maharage hata yajaanza kuumuka mkaa umekata unatakiwa ukaite tena mia sita ukate uite tena mia sita lakini uzalishaji wake kama huu uzalishaji wake unafaa kwa nini mpaka sasa hivi serikali hajawaona hawa wakati serikali inawekeza fedha nyingi sana kwenye gesi sasa hivi kuna watu wanapata fedha nyingi kupitia hiyo nafikiri ni UNDP kama sikosei, mradi wa UNDP ambao naenda kwenye nishati kwa nini hawainvesti kwenye vitu kama hivi kama kweli wanaona, kwa sababu nishati mbadala lazima ufanye tafiti mm. yake, na mkijiridhisha kwamba hichi kitu kinaweza kikasaidia, mnainvesti kule, mnawawezesha, mnawapa nguvu wa wanaozalisha. Lakini ukiona hivyo, tunaenda kwenye eneo ambalo tuondoke kwenye ile kupasha, Yaani kuna mkaa wa kupashia chakula afu na mkaa wa kupikia chakula. Hivi ni vitu viwili tofauti jamani. Kwenye kupasha chakula hauamini kabisa huko. kwenye kupasha chakula unaaminika, naweza nisema ukafaa, <laughs> lakini kwenye kupika chakula, kupika chakula brother, ukaka makande pale kanda au ugali kilo kumi familia yetu kijijini pale tuko kumi na tano ukasongea kwenye hii mkaa wa shilingi 600 kilo na nusu brother, hapa tunaondoka na chakula ule mkawa na chakula kijaiva, wanafanya recycling, wanachukua kama madudu yale wanatengeneza, alafu nakupa mkaa fulani. Hata mimi nishaipa ah, hey. wanaotengeneza kwa mkono sio wanabomba hey. Eh. Ah, sasa mimi nazungumzia ni wa mashine kabisa, wa mashine, wa mashine. Mm eh, ipo siku sasa nitauleta hapa ili tupike ugali hapa e, kidogo tupike hapa kilo aone ili aweze kuamini ngoma isije kukatikia eh, eh, hewani. Swala umeongea maswala mengi eh, mambo mazuri umezungumzia swala la serikali kwenye ishu ya uwekezaji kwamba inatakiwa iwekeze fedha. Serikali imekuwa ikipambana sana kwenye swala la mazingira e, kuna TFS si ndio mm. e, wanakamata e, wana, wana, watu sijui lakini je niliwahi niliuliza hapa mwanzoni je pamoja na kwamba wanakamata watu si ndio wanakamata mikaa pamoja na baiskeli si na gari wanataifisha na kadhalika je wametumi, wameenda na suluhisho gani ili kuweza kunusuru sasa watu wasiendelee kutumia ile ile kukata miti na kuweza kuuza mkaa kwamba biashara yao ni mkaa, si ndio? Wamejiajiri kwenye swala la mkaa, si ndio? Mm. Je, kama bado wanatamani kuendelea kuwekeza kwenye nishati eh, labda ya kupikia, je, wameenda na suluhisho gani kama TFS kwenda kuwasaidia watu ili biashara zao zisikwame, wahame kwenye mkaa wa kukata miti, waje kwenye teknolojia nyingine waweze kufanya biashara? Ukienda huko hatuwezi tukapata majibu, si ndio? Mm. Na hili swala serikali imekuwa ikiongea kila siku, Mansuri, yani sio swala la kwamba eti leo sisi ndo watu wa kwanza kulizungumzia kwamba swala la uharibifu wa mazingira, hadi rais ameshazungumza, tusikate miti, tusikate miti, lakini what next? Na eh? what next no. baadaye eh? Eh, nafikiri tuna, tuna, tuna dakika chache maswali kama kuna maoni ambayo labda kuna mtu anatazama ametuandikia, lakini kuna maoni mengine kama Lavit pamoja na Viki eh, wataweka sawa Tunaweza kuona pia maoni ya wananchi mitaani walau machache kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili. Lavet pamoja na Viki, kama hilo litafanikiwa mtatuambia, na wakati Masile naye akiangalia pia baadhi ya maoni pale. Eh, Jodi, hebu tuambie sasa tunaondoka vipi hapa, wakati Moleka ananiambia kwamba mgeni ameshafika ili tuweze kuangalia pia mjadala mkuu. Tunatokaje sasa katika haya yote? Kwenye, kwenye, kwenye swala la athari za kuna mkaa, sawa? Kwa kweli hapa serikali, mimi naomba sana, sisi tuna rasilimali nyingi sana kwenye hii taifa na tuna fedha nyingi sana ambazo tunaweza tukawekeza hasa kwenye swala la nishati ya umeme na, na gesi kama alivyosema Mansur mm. na kuweza kuwafikishia wananchi na kuwapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya hizi rasilimali ili kuweza kuondokana na swala la ukataji wa miti kwa ajili ya mkaa na matumizi ya kuni majumbani. Endapo tu mm. tutaacha siasa za maneno za kuzungumza kwamba tutafanya hivi, tukiamua. Kwa mfano tuliamua kujenga bwawa la umeme, si ndio? Tulikuwa mm. na vision moja nzuri sana ya kushusha umeme, mm. si ndio? Manzuri. Sasa kama tukiamua kutekeleza ule mradi kwa dhati ukaisha, au mm. e, tukaamua kusambaza kweli, kwa sababu hata usambazaji wa umeme kwa sasa bado kuna shida. Watu wanapeleka kijijini kwenye senta tu, lakini kijiji kina vitongoji e, umeme kule hakuna mpaka sasa. Mm -hmm. Je, hebu niambie tunaenda kusolve vipi hilo tatizo huko kwenye vitongoji? E, na wakipeleka huko kwenye vijiji wanapeleka kwenye shule na zahanati basi, mm -hmm. labda na wananchi walio karibu na yale maeneo. Lakini tukizungumzia swala la gesi kwa sasa ni bei ghali. Eh, mtungi wa kilo sita umesema ni shilingi ngapi? 24. 24. Kijijini haiwezekani. Eh, kwa sababu kule familia ni kubwa, atautumia wiki mbili, si ndio? Mm. Baada ya hapo atapata 24 tena kwenda ku, kuzalisha, kuweka kuweka gesi nyingine haiwezekani kwa sababu kwanza hana biashara. Pesa zake za msimu anauza pamba mwezi wa saba wa nane hana. Kwa hiyo ni swala ambalo serikali pamoja na wadau wengine mm. tusifumbe macho kwenye hili swala kuhakikisha kwamba nishati ya umeme imewafikia vijijini, lakini gesi pia isambazwe, lakini iweze kushushwa bei. Lakini tunao nishati nyingine ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, jua lipo, hatulitumii eh? Teknolojia basi ipelekwe vijijini, wataalamu wapelekwe, wasikae mjini, ili wasaidie hawa watu waweze kutumia nishati ya nini, ya jua, kwa sababu haiwezekani una nishati ya jua upate tena sijui nguvu za kwenda kununua mkaa unaotoa wapi. Kwa hiyo ni swala ambalo tukishaimarisha maeneo yote hayo, si ndio? Tumeimarisha kwenye gesi e, jua pamoja na umeme, tunaweza kudhibiti na tunaweza tukampeleka mtu sehemu inayostahili, kwa sababu amevunja sheria ya nchi ambayo kwa, kwa tumewezesha mazingira rafiki kwa kila mwananchi kuweza kuafford umeme, gesi na jua hmm. Lakini bado unaenda kukata miti. Kwa hiyo hiyo sasa atakuwa ni mhaini mwingine. Tupite katika jumbe hapo pia. Hakuna anayependa kupikia mkaa au kuni, ila hali ya mtu ndio inayomwelekeza e, cha kufanya, sio kijijini tu, hata mjini. Watu wengi sana wanatumia kuni na mkaa. Hivi tunaposema kutumia kuni na mkaa ni uharibifu wa mazingira, jeshi tumeshajiuliza jinsi mabomu, ndege, makombora na silaha za nuclear zinavyoathiri mazingira. Mi naona sisi Waafrika tu, tu, tujibana sana kutunza mazingira, huku wenzetu Ulaya wanalipua mizinga na kadhalika. Uh, which is true, na ukiangalia hata juzi kwenye ile COP COP26 I think ilolofanyia Ubelgiji Huenda ziara ya Mheshimiwa Rais ya kwanza walijadiliana sana juu ya hii, lakini majibu huwa yanapatikana eh, na wanawadai wanaambia bana, wazee hem, tulipeni bana, unajua huku nyinyi mnaathiri sana. Mwingine anasema Francisca kutoka mkoa wa Arusha, wilaya Karatu, naomba muulize waziri wa nishati nini eh, kimefanya umeme kupanda bei ukitaka kuunganishwa kama unatumia nguzo mbili ni laki tano na elfu sitini na nane na mia tisa. Eh, haya mwingine huyo anasema Mansuri hapo wapunguze gharama za kuvuta umeme na gesi, tutafanikiwa. Uh, watupe ufafanuzi hawa hawana fungu la bajeti. Fungu la bajeti ah, anasema uh, mwingine kuna kupika, kupasha na kukaanga, pia kuna vyakula <laughs> mbona wewe katuongezea na nyingine na kukaanga, umeona eh? pia kuna vyakula vingine lazima uwe na mkaa au kuni kwenye gesi ya vivi ipasavyo. <laughs> haraje hayo. Tazama gharama za gesi iko juu kwa mahitaji ya vijijini, ni ngumu sana. Hakuna anayependa kupikia mkaa au kuni. Haya, mwingine anasema kwanza mkaa mbadala ni ghali sana. Huyu ni Pondo wa Dar es Salaam. Anasema mwingine huyu anasema e, watu wa mazingira anasema watu wa mazingira wanapokamata mikaa kwa raia wanapeleka wapi? Je, ni kweli wao majumbani kwao hawapikii mikaa hiyo hiyo wanayopora kwa raia? Rama kutoka Katavi, serikali ipunguze bei ya umeme wa majumbani ili kulinda mazingira, vile vile iondoe kodi kwenye majiko ya umeme eh, E, ila hii ni hoja ya msingi mm, kuondoa mm, kodi kwenye majiko ya umeme eh, kwamba mm, majiko ya umeme yaingie mm, ili watu wapate na, lakini gharama ipunguzwe. Ila warea sio gharama yao inakuwa chini pia mm, watu wanaotumia umeme wa REA nafikiri sio umeme wa REA tu, nafikiri umeme wote ukiwa chini kwa kwa mwezi unatumia chini ya unit fulani, hmm. huwa mm, gharama yake inakuwa chini zaidi sio kuna mchache know? kuna nadhani wao kuna kuna sio wana bageni yani kuna watu ambao wamekuwa kiwango kwa eh, mwezi kwa mwezi kwamba ukisha eh. ukitumia chini ya 10000 eh, una adjust eh kwa hiyo kuna kiwango kutokea Mwadui Shinyanga, kwa upande wangu mimi nadhani tutumie njia mbadala, lakini bei ya umeme ipo juu, hakuna mtu atakayepikia jiko la umeme. Semeni ukweli hapo. Haya, kwenye gesi unaweza ukapika marage na ukipikia marage tu siku mbili gesi imekata. unaweza ukawaambia nyumbani lowekeni siku tatu hayo marage alafu Alafu unamaliza mnayatwanga twanga kidogo ili alainike. hizo kwanza mnayaloweka. Eh? Unaloweka kwanza mzigo. ni mengi sana. Sasa <clears throat> kimsingi mm mjadala bado unahitaji kuwa mkubwa sana, bado tunahitaji mijadala mingi zaidi, kwa sababu unaposema nishati mbadala, lakini pia tuangalie gharama zake na upatikanaji wake wa uhakika. Moleka anakuambia kwamba pia na hata wewe nafikiri kuna chakula fulani ambacho ukisikia kimepikwa kwenye e, kwenye jiko la mkaa mm. lakini pia kwenye mafiga ya kawaida na kwenye gesi na ladha tofauti. Yeah, sana. ladha tofauti. Wale ambao na wao kwenye jiko la mkaa na wewe ukalao umepika kwenye nani kwenye gesi. Mswahili labda Mswahili bila kubanika kwa juu, bila kuweka vimkaamkaa juu ya wali pale au pilau, anaona kama hajamaliza mambo. Unaona sio jambo hilo. lazima abanike banike. Sasa inapokuja swala la gesi, comrade, hakuna kubanika pale. <laughs> She, mzigo lazima utumie akili kugeuzwa geuzwa mpaka ukae vizuri. eh. Labda kwa upande wa serikali, ngoja tuone. Najua tulikuwa na tukio kubwa sana mwaka huu, sensa mm. eh, na watu mpaka wanaulizwa majiko unapikia nini unaona bwana sasa labda kupitia hizi takwimu hizi takwimu unajua sio za lele mama Eh. unajua makinda ameshaanza eh. mheshimiwa makinda kashaanza kutupiga piga huko nikaa sema sasa ushe ushe kwendaka kupima alafu ukawa unaambiwa yani umeenda kupima ngoma alafu unaambiwa unajua inabidi yaani ule vijana bwana eh, yani kula vijana, yani kizazi cha sasa bwana, kula vyakula vyenye mboga mboga mboga sana, si unajiongea, Sasa nimeshamsikia kama mara mbili hivi, kila akiingia vijana mtegemee kazi hivi. Una mtoto <laughs> umetoka kupima hapo, na hata eh. kuuliza hapo, nasubiri majibu. Vipi, ulishaandika usia? Unajiongeza automatic, unajua hii ngoma mm, tayari hapa ime, imeitika. Usinipe majibu kwa hiyo eh. tayari. Sasa kaka njoo, ah, ah. njaanza kumsikia mama saizi kila siku vijana msitegemea ajira serikalini mm, najiongeza nasema hapa itakuwa lakini <laughs> anayo ni ni majibu anayo ni kwamba lakini sasa lakini sasa Mansuri mm. unaposema hivyo unajua uki, ukisema hivyo kwamba tutegemea ajira lakini je tuna mfumo ambao unatusaidia tuondokane na hizo fikra eh, eh, huo so, mjadala siku nyingine tutaugusa tuende kwanza hapo eh. kuna kesi sensa ya watu na makazi kwa inaangalia eh ilikuwa eh tulikuwa tu bahati nzuri na mimi nilishiriki kidogo ukaulizwa na majiko ya mkaa niliuliza watu niliuliza huyu ah eh, we, tuliuliza na miliki gesi, kula mkaa, tuliuliza labda nia na mazumuni ya serikali kuweza kubaini hivyo vitu ni kubaini ni watu kiasi gani, yani kiongani cha watu wanaotumia eh, nishati mbadala eh, kama gesi na umeme, ili sasa ikakae chini eh, ije na mkakati wa kuweza kuondoa labda changamoto ambayo leo sisi tunaweza tusipate majibu ya jumla, lakini wao kupitia zile data mm. wataweza kuja eh, na jibu ambalo ni sahihi zaidi, labda wataongeza bajeti mm. labda gesi tafifa bei labda umeme na wenyewe utasambazwa vijijini, utashushwa bei ili wananchi waweze kugharamia. Hivi vyote Mansuri, vikishushwa bei, kila mtu akaweza kugharamia, utaona mtu ameenda kukata mkaa labda sasa naenda kukata mkaa kwa sababu kwenye unajua hata kwenye familia wawili au watatu wa wakosekani wale wakaidi si ndio huwa wapo tu e, anaweza sasa akawa anazalisha kwenda kuuza nchi zingine si ndio mm. -hmm. e, tunaweza tukajitoseza sisi tunaweza tukalizuia hapa lakini mtu akaamua kuendesha ile biashara kwa ajili ya kuuza maeneo mengine. Hivi sasa hivi hivi hapo hapo, kabla hajamaliza jamaa hmm. kuna mradi hii ya matumizi ya nishati mbadala hizi kwa maana ya sola hmm. nafikiri kuna sola pia zinaanza kutumika sasa hivi kwenye majimbo. Sola sana sana sola zinatumika sio nishati ya jua. Eh, eh, eh kwenye kwenye redio, kwenye ma TV. Sola zinatumika sana vijijini. Na ile imesaidia sana vijijini sasa hivi watumii tena vibatari. Mm, mtu ananua zake ka yeah. sola panel kale anafunga kana mfumo mzuri kwisha habari. Biashara inafanya. Hata mimi ndo nimetumia ile sio ya kwetu hiyo Bernard unajua. Ah, sio teknolojia. Lakini tutaitoa wapi teknolojia yetu sisi, kwa sababu teknolojia yetu ndo haya mambo ambayo tulikuwa tunaendekeza kuni kwa lazima tuingie kule bwana. Tumeshaingia kwenye zile 17 sustainable development goals mm. sawa mm. kwa hiyo lazima tu, tukubaliane na yote kwamba lazima tufuate yale ambayo dunia inataka kwa sasa, yeah, sure. kwa sababu tukisema tupingane nako, maanake tutabaki kwenye dimbu hili ambayo tunalizungumzia, tunakosa majibu yake. Sawa, yeah. eh, maoni basi hapo baadaye kama yatakuwa sawa tutaweza kuyatumia kama Lavet pamoja na Viki watakuwa wameweka sawa. Lakini kwa wakati huu sisi tukushukuru sana Joji. Asante sana. Nakushukuru sana. Bado tunahitaji mjadala mkubwa zaidi ya huu ambao tumefanya leo. E, tuweze kuongelea nishati mbadala. Asante sana. Na, na, na kuna rafiki yangu hapa Olele Magula kutoka mm -hmm. CCK pia alikuwa anataka kuchangia na yeye, lakini bahati mbaya muda wetu sio rafiki. Okay, alitaka kuchangia uh, ya sio rafiki, kwa hiyo siku nyingine hadi nahitaji kwamba bado kunahitaji discussion mm. nyingi zaidi kuhusiana sana nishati mbadala. Okay. Sasa e, mtazamaji, kwa nukta hii e, basi tupate ujumbe mfupi, nitakaporejea mimi na Mansur na Angel Moleka tutaingia katika mjadala mkuu. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu, tamthilia kali za kibongo, habari, michezo, dokumentari, vipindi vya watoto na live TV za kutosha. Sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi. Sasa nikupe mchongo mwingine. Unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utakao wewe. Fanya hivi, ingia kwenye menyu yako, kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo, na kisha bonyeza nunua kifurushi, ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo, na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika. Baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho. Endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV Online. Tumsifu Mungu. tunamsifu Mungu kwa kuimba. There is none like you, Lord. There is none like you, Father. Yesu Baba, Patakatifu pa. Najifunza tunahitaji kupambana na maisha, lakini tukimtazama nani? Yesu. Bwana Yesu, ndoto yako tuwe na uzima wa milele. Tumshukuru Mungu kwa fursa ya kuishi. Tunashangilia ukuu wa Mungu. yote haya ni katika kipindi cha Tumsifu Mungu kila Jumapili asubuhi saa 11 hadi 12 kisha jioni saa 10 hadi 11. mshikamano uliokuwepo katika jamii. Tuangalie tabia zetu tunavyoishi baina yetu Waislamu kwa Waislamu, kuziangalia tabia zetu tunazoishi baina yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu kila anayefanyiwa jambo na mwenzake mtu huyo jambo analomfikiria kabisa ni kulipiza kisasi. Ilikuwa tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qurani, namna ya kuishi Waislamu na wasiokuwa Waislamu namna ya kuishi mtu na jirani yake.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 Oh! Alipiga welezi pamoja daktari. Yaani Unajua madaktari wanavyoongeaga mtu akafuza akasema hivi, hmm, tambua ndugu yako hospitali, twende kwenye sherehe au mimi asubuhi alfajiri mchape mwenzo, Ndugu wangu wewe umechagua nini? za asubuhi, mpenzi mtazamaji wa Star TV. Ah, sasa uh, tunaingia tena kwa mara nyingine katika mjadala uh, wenzangu Bernard James pamoja na Ansur na Mansur, ninawapongeza kwa mjadala mlioanza nao kuhusiana na masuala ya mazingira ambayo pia nami nilipata fursa ya kuchangia kidogo, lakini uh, kwa kweli tatizo hili la mazingira bado ni kubwa mno. Uh, sasa mjadala wetu asubuhi ya leo tunaangalia changamoto uh, changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza katika masuala haya ya mikopo o mikopo umiza a, ambayo pamoja na upatu katika siku za hivi karibuni a, tumepata taarifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari a, jinsi taasisi moja ya kifedha uh, ilivyowaingiza watu kwa lugha ya mtaani tunaweza kusema wanasema mkenge, imewaingiza mkenge. Watu wamekuwa wakichangia fedha wakitarajia kupata fedha zaidi, lakini mwisho wa siku ah, taasisi hiyo ikaanza mbele, lakini imeturejesha nyuma. Tukakumbuka miaka ya nyuma kulikuwepo na swala la taasisi nyingine iliitwa DES. Watu walikuwa wanaambiwa habari ya kupanda na kuvuna mbegu Matokeo yake watu wakaingia mitini, watu wakaachwa na kilio. Hizo ni, ni rejea tu za mambo chache, lakini lipo la kujiuliza, je, ni sababu gani inasababisha hali hii? Watu wanapenda maisha ya mteremko. Siku hizi kuna, kuna neno fulani maarufu limekuwa wanasema mserereko eh, linapokuja watu wakaanzisha taasisi hizi ambazo kwamba zinatoa zina, zina fedha kwa muda mfupi sana, sijui ingiza laki moja upate laki mbili ndani ya muda mfupi. Watu wanakimbilia. Je, ni umasikini? Je, ni kukosa elimu? Je, ni mamlaka husika kutowajibika kuhakikisha kwamba wananchi wake hawaingii katika uh, matatizo haya? Lakini pia kuna nyakati pia tumeona uh, hata baadhi ya, ya, ya, ya, ya, ya watumishi wa umma kama walimu eh, wakiingizwa katika kile kinachoitwa mikopo umiza eh, mtu anaambiwa mshahara wako wote utakuwa unapita mahali fulani, au anasalimisha kadi yake ya benki ambayo ndio mshahara unapitia, mambo kama haya. Sasa katika kutafakari haya tutaanza na wenzangu bila shaka na wenzangu Bernard James na na na, na Mansuri. Bahati mbaya mgeni wao Mwanza hakufika, watapata fursa ya, ya, ya kuchangia ama kuuliza maswali kwa mtaalamu ambaye mimi ninaye. Mimi hapa ninaye eh, Evans Chipindi yeye ni mtaalamu wa masuala ya fedha ah, lakini pia amebobea katika masuala ya, ya, ya, ya vikoba kutoka taasisi ile ya, ya, ya, ya, ya inaitwa Sevede. Karibu bwana. Asante sana. Habari za siku nyingi bwana. Ah, sio mbaya za kupatiana. Eh, salama tu bwana. Na, naona mnakula peke yenu. Tunakula nini bwana? Eh tunakula habari hii nchi, kila mtu <laughs> anakata kipande anakata kipindi chake na anaendelea. Eh, sisi ni kula habari yeah, na kuwalisha watu habari, watu habari. ehe so Evans, mm. nafikiri umenielewa katika utangulizi yes, wangu mm. Wewe umekuwa miaka mingi umejiengage zaidi kwenye masuala ya mm. ya vikoba eh, zamani vikoba bwana tulianza tukidhani kwamba ni vitu vya watu wenye yeah, kipato cha chini sana tukidhani ni mambo ya wanawake, ah, lakini siku hizi bwana, inawezekana hata mimi na wewe kuna mahali tupo kwenye masuala yanaitwa vikoba, lakini sasa hizi njia watu hawazitumii. Matokeo yake tunajikuta watu wanajiingiza kwenye eh, hii hali ya, ya, ya, ya, ya, ya upatu ambao haueleweki ah, na, na mambo kama hayo. Karibu sana, asante sana. Kwanza ni ni niboreshe, sasa hivi nipo zaidi ya mambo ya vikoba, sasa hivi nipo kwenye sekta ya fedha, sekta ya fedha yenyewe kwa hiyo hata leo umenitendea haki kunikaribisha uh, katika kulijadili jambo hili kwa sababu uh, zimepita. Kwanza ni vizuri tukafahamu aina ya mifumo inayosababisha watu kupoteza fedha. Uh, miongoni mwa mambo ambayo yanaumiza watu wengi sana ni aidha kujiingiza kwenye upatu haramu, na kwa ufupi hamna upatu halali ishu zozote zinazohusika na na fedha za hadi ule ni upato upato haramu. Ni sawasawa na pia uh, watu wengi kujiingiza kwenye michezo ya, ya, ya, ya kubashiri, michezo ya kamari, zile nazo pamoja, unaweza ukaona serikali inatoa vyeti, lakini bado haitusaidii kama Watanzania. Sasa uh, kwa matukio yaliyotokea sasa hivi inawezekana aidha uvivu au ujinga. Uh, tatu, tamaa ya kutaka mafanikio kwa haraka, kwa sababu uh, muda mwingine mambo yanayoendelea huku chini mpaka serikali waje kupata taarifa yanachukua muda mrefu, na muda mwingine serikali ikireakti haraka, wananchi wanaona kama serikali imewazibia dili zao kwa hiyo serikali inataka wananchi waingie kwenye nini? Kwenye umaskini. Kwa hiyo matokeo yake tunafanya mambo yetu huku chini. Serikali wanapokuja kushtukia ni ishu sasa, jipu limeshaiva linatakiwa kutumbuliwa, na ukija kutumbua umelitumbua vibaya, simeelewa ni, ni ndio maana unaweza ukakuta matukio mengi sana serikali inapokuja kushtuka, watu wenyewe wameshasanuka, wameshakimbia, wananchi wanabaki kufanyaje? Kulalamika, kwa sababu zilikuwa ni system za chini kwa chini, hata serikali wenyewe hawajui tena, wala nisikudanganye, hata tukio tunalokuja kulijadili sasa hivi hapa, watu wafanyakazi wa serikali wengi wamepigwa, eh, watu wenye professional zao wenye degree zao wenye yani wamepigwa. Kwa hiyo si mtu mmoja ambaye anapigwa, hapana ni chini ya watu kuanzia watu wa chini tena, na nisikudanganye, na mimi ni, na mimi nikili niliwahi kuulizwa laki mbili <laughs> lakini sio kwa taasisi ya ya, ya, ya, ya eh, Kalinda eh, ah, inaitwa ah, Kalinda. Ah, mimi niliwahi kuulizwa kwenye kwenye taasisi nyingine. yani hizi issues zinapokuja, anayopigwa sana sio mtu wa chini, anayepigwa sana ni mtu hapa katikati ambaye ana elimu, ana degree, anapambana na maisha, tena inawezekana ana kazi, lakini pamoja analipwa mshahara, bado ana tamaa ya kuwa na mafanikio zaidi. Ndio watu wanaopigwa hapa katikati. Kwa hiyo uh, kwenye kesi hii unayoongelea ni kweli watu wengi wamepigwa kwa sababu moja, kama nilivyosema, aidha ni, ni uvivu wa kufikiri. Unajua, tunapoongelea uvivu wa kufikiri, kwanza lazima tuelewe kuna aina ngapi za upato. Kuna aina nyingi za upato, tupo moja moja, inawezekana upatu unao upatu unaoahidiwa pesa, weka kidogo, pata kikubwa kwa muda mfupi sana, ule wote ni upatu. La pili, upatu ambayo mtu anakwambia tuwekeze kwenye kitu fulani, wewe ukakae nyumbani uweke miguu juu, yeye akuletee faida, ule wote nao ni upatu. Kuna upatu mwingine ambao anakwambia kwamba mimi kama mimi nakupa bidhaa, unajua kabisa hii simu nikienda dukani ya Tecno inauzwa laki mbili yeye anakwambia ukiweka hapa kwenye hii kampuni yetu utachukua hii simu, lakini utaichukua hii simu kwa shilingi milioni moja, lakini kwa ahadi kwamba at the end of the day unaenda kupata kiasi fulani. Ule wote nao ni upato. Kwa hiyo upato umekuwa katika mifumo mingi. Sasa hivi kuna hizi eh, wanaita cryptocurrency, eh, eh, wanaita uh, ununuaji uh, uwekezaji wa fedha kununua nini coin, kununua shilingi, wanakwambia umeenea sana. Sasa kupitia hivyo, nayo watu wanapiga kwa hiyo kumekuwa na udanganyifu wa aina nyingi sana, na mwingine na, na ukiangalia hata hizi kampuni zilizopiga fedha zimesajiliwa, lakini nako usajili wenyewe nao kimakosa. Kwa sababu ya nini? Nakwambia usajili wa kimakosa. Hakuna sheria ya Tanzania inayoruhusu online investment, haipo kweli. Hakuna sheria inayoruhusu online investment, haipo. Simelewa, hakuna sheria Tanzania inayoruhusu kitu kinaitwa collective scheme collective scheme ni kwamba ni mifuko ya kukusanya mitaji kwa wananchi simenelewa collective scheme zilizopo hapa tanzania zote zinasimamiwa na soko eh, wanaita soko la hisa la tanzania eh, sijumenelewa hakuna mtu anayeruhusiwa kutengeneza taasisi itakayokuwa inakusanya mitaji kwa wananchi bila kujisajili kwenye soko la hisa la tanzania haipo na mtu yoyote anayefanya, na ndio maana collective scheme zilizopo sasa hivi, moja, kuna UTT. UTT AMIS ni mfuko wa serikali ambao unaruhusu wananchi kuwekeza fedha, ile ni kama collective scheme, subiri leo nayo inasimamiwa na soko la nini la ISA ili kuweza kucontrol lakini mifuko mingine ukisikia mtu anakuambia weka kwenye kampuni yangu utapata faida, labda na wewe uwe sehemu ya ile kampuni, maana yake unakuwa mwanaisa kwenye kampuni, nalo hilo kampuni ni lazima liwe limesajiliwa na, so, na soko la hisa. Ukisajiliwa na soko la hisa, kampuni yako inakuwa ni kampuni ya umma, public company. Ukiniambia mimi kam, okay, chukulia leo Sahara. Je, ni kampuni ya umma au sio kampuni ya umma? Jibu ni kwamba sio kampuni ya umma, ni kampuni inayomilikiwa na wakurugenzi, wale ndio wenye hisa zao. Huwezi ukawaambia wananchi wakawekeze kwenye Sahara Limited, simeelewa? Vinginevyo Sahara Limited pamoja na uwezo wake mkubwa ikajisajili kwenye soko la hisa, soko la hisa litasema Sahara Limited sasa hivi ni soko la umma. Hiyo ndio tunapoongelea. Kwa hiyo hakuna mtu anayeruhusiwa kuendesha hiyo sio Kwa hiyo ndio maana unaweza kukuta hata walivyojisajili jisajili hiyo kalinda, unaweza ukajiuliza ah, kwa nini wamejisajili kama ah, wanaita ni online, ah, wanaita e-commerce. E-commerce maana yake wanakusanya fedha, wanafanya biashara ya, ya kimtandao. Lakini je, walisema aina gani ya biashara ya kimtandao? Hawakusema. Sasa maana yake kwamba either blela au somewhere kuna kitu kina lose. Sasa Chipindi, huu msalaba huu tunaubeba sisi wananchi tunaopigwa ama wana, wanabeba wenye ma, ma, ma, mamlaka husika kwa, kwa, kwa upande mwingine lazima sisi tubebe wananchi tuliopigwa kwa sababu ni ujinga wa kwetu. Uh, mi, mi nikwambie tu ni, ni, ni, ni, ni, nilipoona tangazo la mwisho linatolewa nilijaribu kuongea mpaka na mamlaka, nikaambia sasa hapa kipigo kinaongezeka. <laughs> Ah, Sijuelewa. Unajua kwamba mtu anakuambia weka elfu kumi ndani ya siku tatu utapata elfu ishirini. Mimi sikuwa na shida. Hizi ndogo ndogo, hizi ndogo ndogo ndio zinazoleta raha. Hizi ndogo ndogo hata ukipigwa haziumizi sana, lakini nilipoona ametoa tangazo kwamba weka laki moja utapata faida ya laki mbili ndani ya siku ngapi? Tatu. Tatu. Nikawaambia mamlaka, nikamwambia hiyo ah! hiyo inaitwa super eh, profit. Eh, nikamwambia jamani, <laughs> kipigo kimeongezeka. Tena mimi nikawaambia hili tangazo limetolewa lini? Watu wakaniambia hili linapita. nikamwambia zitapita siku kumi, huyu mtu ndio anaondoka. Wakaniambia kwa nini unaongea hivi? Nikawaambia huu ndio mkakati wa kusepa, kwa sababu sasa anachukua fedha nyingi kwa wakati mmoja, na huu mkakati mara nyingi waga hudumu zaidi ya siku tano mpaka sita mpaka saba kwa sababu ndani ya siku kumi watu watakuwa wameweka fedha nyingi na hawatapata ile ni hey, eh, faida. Alafu hapo ndio maana unamwambia mwananchi wa kawaida, hata yule ambaye mshahara wake ni wa, ni wa laki tatu yes, kwamba weka laki, laki moja yes, within 3 days upate upate laki tatu ah, hiyo uh, hiyo hiyo lazima ataweka. Sasa, sasa ni wangapi watakuwa wameweka? Anakwambia yani, hiyo ndicho kipigo ambacho watu ndio wameondoka nacho. Chukulia mfano niliona kabisa, weka laki tatu ndani ya siku utapata elfu kumi na tatu mia tano ndani ya wiki utapata elfu tisini na nne mia tano profit ndani ya mwezi utapata shilingi laki nne na elfu tano within a month. Umeweka laki tatu unapata faida shilingi laki nne na elfu tano Ni lazima ujiulize ni biashara gani anaenda kuwekeza kama kampuni, kwa sababu utambue kwamba kampuni yenyewe ni lazima ipate faida, kampuni yenyewe ni lazima ilipe kodi ya serikali mwisho inayobaki laki nne na elfu tano unapewa wewe kama wakati hata kwenye benki hizi za kawaida za haiwezekani hata ukiweka ile fixed deposit huwezi kupata hizo hizo nani sasa hapa maana kwa hiyo lawama ya kwanza ni lazima irudi kwetu sisi wananchi tuache mtelemko tuache vitu vya bure tuache vitu vya haraka haraka maisha yaendi hivyo kwa hiyo chipindi mwisho wa yote tukubaliane kwamba ni watu wangu wanaangalia kwa, wanaangamia kwa kukosa maarifa, sio kwa kukosa maarifa eh? Hatuwezi kujilaumu kama hatuna maarifa, kwa maarifa tunayo, na ndio maana tunataka tuwekeze tupate. Kwa nini? kwa haraka. Maarifa tunayo, <laughs> lakini tuache uvivu. Yaani vipi kwangu nasema si maarifa. Tutafakari kabla ya kutenda. Tuta, kwa sababu wewe yani wewe jiulize, wewe jiulize tu katika lugha ya kawaida kwamba huyu anawekeza kwenye biashara gani laki tatu na mimi nipate faida ya shilingi laki nne na elfu tano maana yake ni zaidi ya asilimia mia moja na ishirini. Wewe lazima ujiulize maswali kama hayo. Sasa usipojiuliza maswali kama hayo, ndio matokeo yake tutakuja kulaumu. Kwa mfano mimi leo ningetamani serikali kila anayelaumu akamatwe, uweko ndani, kwa sababu ni unajua una, tunaipelekea kesi serikali, lawama serikali, majuto yote yanaenda kwenye serikali. Lakini je, ulipojiunga uliiuliza serikali? Okay, leo, leo nisikudanganye, watu wengi wameumia. Mwanza wameumia, Dar es Salaam wameumia, Arusha wameumia. Mwanza kuna tawi la benki kuu kuna watu walioenda pale kuuliza benki kuu, kuna namba simu kibao za benki kuu, kuna watu waliouliza, kuna namba kibao za watu wa wizara ya fedha, kuna mtu aliyouliza, eh, sijumelelewa, hakuna aliyouliza, lakini leo wamepigwa, watu wameenda polisi. Mimi, mimi mara ya mwisho tena nilitoa ushauri mbaya, nikaambia serikali, nikaambia jamani, kamateni hizi hela zilizopo kwenye hii account, tupo moja ziwe mali ya serikali, tukaweke madarasa wanafunzi tuka, kwa sababu unajua kwa sababu gani huyo anayecheza anacheza mchezo haramu. Sasa Evans tusaidie, eh, eh. maana hii hapa tunachotengeneza ni awareness kuwasaidia wananchi wetu exactly. ili wasiwe wanajiingiza, na inawezekana katika hili kuna kuna aina ya, ya uwekezaji huu Ndiyo kuna kuna wanafunzi wazee wanakula mpaka hada yes. wanapewa hela za, za shule exactly. na matumizi ya shule exactly. wanaona vitu kama vile na wenyewe wanajiingiza huko kuna, kuna watu familia zao zinabaki zinakosa huduma za msingi mm. waki, wakitarajia kuna kikubwa wa, wa, watakipata wanatumbukiza huko mm. matokeo yake inakuwa kama ile ile ya, ilikuwa wakati ule unaambiwa kupanda mbegu eh kupanda mbegu na sasa hebu tuambie tusaidie wewe ukiwa mtaalamu wa, wa, wa, wa sekta ndogo ya fedha mm na ni aina gani ya uwekezaji katika masuala haya kwa upande wa fedha ambayo iko safe? Kwanza, kabla hatujaenda huko, tuwakumbushe tu wananchi, tukio lililotokea juzi sio la kwanza. Ni, ni vizuri wakafahamu, wengine labda ndio kama unavyosema watoto hawajui. Kulikuwa na, na, na vitu vimetokea, kulikuwa na desi ilitoka na hela za watu wengi sana, tena kuliko hata hii ya Kalinda ambayo imetoka na hela ndogo Lesi iliondoka na watu wengi. Kulikuwa na kitu kilikuwa kinaitwa D9. Kimeondoka D9. D9 iliondoka na tena na hela ya dola, si T shillings. Zimeondoka na dola. Yaani kila mtu amelia kimya. Kimya kimya, yani upigi kelele. Eh, sijui eh, sijui umeelewa. Yaani hiyo alafu kulikuwa na kitu kilikuwa naitwa mjasiriamali kwanza. Akaondoka na hela tena, hizo ilipigwa kipindi kile cha Mheshimiwa Rais JK. Alipiga hela kiwango kikubwa mno kiasi kwamba ilikuwa ni changamoto watu kuweza kufahamu. Lakini sio hivyo tu, kuna mifumo mingi ambayo inatokea. Tena nisikudanganye, kwa taarifa nilionayo, huyu Kalinda anakuja na jina jingine, na ninapokuambia sasa hivi ngoma ipo ni pipeline, haitapita mwezi huu ngoma watu wanaanza kupigwa tena hela. Eh, Sijui yaani Hizi system za kuambia kwamba wekeza alafu unapata shilingi kadhaa, wewe umekaa tu nyumbani, huwezi ukatoboa hata siku hii, hata siku moja. Sasa ah, shida, utamu wa hizi pesa wanavyotapeliwa ni kwamba vinaingia viena vidogo. Mtu anakwambia ah, kupoteza elfu kumi kwani ni ishu? Si ishu. Kupoteza elfu ishirini kwani ni ishu? Lakini ujue raya yeye mambo kwamba unavyopoteza shilingi elfu kumi anakudanganya, kwa sababu mchezo uliokuwepo ni hivi na kus, mimi natoa elfu kumi ndugu yangu mwaleka unatoa shilingi elfu kumi tu pamoja mwingine anatoa shilingi elfu kumi bedadi anatoa shilingi elfu ishirini eh, sijui mnaelewa e, e, leo kwa sababu tunaanza mimi nikishatoa tu elfu kumi wewe hela unayokusanya na ya benard mimi nakuja kupewa ah, wewe unaona mimi naona nimeshapata ni pesa kumbe nimeshanogewa aka kamcheza ka nini katamu naongeza kiwango na wewe ndio unapata then hadi kesho anapata. Mwisho tunapoongeza kiwango, tunapoongeza kiwango, yule anachokifanya mwenye anayetengeneza system, yeye kule boost tu, anapoongeza. Simenelewa? Na wewe kwa sababu umenogewa, unaongeza mtaji na yeye kule anaku, anakuongezea kile kimtaji kizidi kufanya kuongezeka. Sasa kimtaji kinapokuja kuwa kikubwa, hapo ndio anawalipua kwa sababu wewe umeweka laki, mimi nimeweka laki, Bernard ameweka laki, sijui nani amsegati kaweka laki, yani inavyopiga yani hapo ndio kaondoka na mpunga wa maana kapotea. Sasa ni vizuri tukawaambia watu kwamba michezo hii haijawahi kuisha kwa sababu inafanywa kinyume na nini? Kinyume na, nakumbuka miaka ya 89 ama 90 kule mm. Tabora, kanali wa jeshi alikuwa anaitwa Kanali Nchimanyi mm. ali ali ali ali alitapeliwa na watu wanaowajua watu sijui wameenda makaburini kama kuna watu wana nani hela eh, akaweka milioni kadhaa upate. Sasa sijui wametegesha wame vispika huko kwenye makaburi, kuna, kuna mtu anaongelea kwa mbali. Siku ya kwanza akaleta nani, zikatoka ma, to, maradufu mara mbili yake. Siku ya tatu akarudi ikaletwa mara mara mara, mara nne yake mara ya tatu akale, ah, mara enda akaenda akakopa akauza na nyumba kabisa kila kitu akaleta mamilioni ah, ndio ilikuwa jumla wameondoka what happened yule kanali wa jeshi, hii ni story which yeah. I know na yeah. najua sio sio hadithi. yeah. Alichukua kwenda kwa kwa sababu alikuwa anamjua. Ndiyo. Aka, akaenda na na na na, na, na, na, na bastora yake yeah. akakuta jamaa yupo pale nyumbani, familia yake ipo, akafichuti familia nzima pale. Sasa wakati mwingine hivi vitu vina vina nani ni, ni, ni, ni namna sasa nyie wataalamu wa masuala ya fedha mtusaidie. Kwa mfano kama Chipindi, wewe ni mtaalamu, umekuwa kwenye vikoba swala mm. muda mrefu mm. wakati inaanza ilionekana kama ni mambo madogo madogo mm. tu ya wanawake, lakini sasa hivi mm. E, vitu hivi ndio, watu wanaishi kwa mtindo huu wa vikoba kwamba tuna njia kama hizi za vikoba zinaweza kusaidia badala ya tamaa hizi za za kupata fedha ndani ya wiki moja kama unakuwa milionea bila kufanya kazi. Ndio maana nimekwambia tuna tabia ya ya uvivu. Yaani uvivu, matokeo yake unakuwa uvivu mpaka ubongo nao unakuwa uvivu. Na ndio maana nisikwambie, tunapoongelea hili swala la matatizo, haijalishi ni mfanyakazi, haijalishi wewe ni mkulima, haijalishi ni mfanyabiashara, yaani kundi lote limepigwa. Nitakupa tu mfano, jana nilikuwa juzi, kuna mbunge moja ya maseneta waliochaguliwa Kenya kapigwa dola milioni moja pointi tano kapigwa sawasawa na bilioni tatu pointi tano labda za Tanzania, yaani kashapigwa kadanganya na nani na mganga kutoka Nigeria yani yani matukio ya, ku, ya, ya, ya, ya kuibiwa yani yanapiga na ndio maana mtu mwingine anaweza kukwambia i say tuma hiyo hela tuma hiyo hela kwenye namba hii kumbe mimi na wewe tunadaiana moleka dakika hiyo hiyo napata message kwamba tuma hii pesa kwenye namba hii bila kuhakiki kwamba huyu je ni moleka mwenyewe au la wewe unakurupuka unatuma kumbe inaenda kwenye mikono na mikono matapeni mtu mwingine arusha wewe unafahamu wanakupigia kabisa i aisee nina mzungu bwana anataka kuleta mzigo sijui kuna nini inatakiwa kwenda kupelekwa tanapa hebu wasiliana naye ongea naye yani yani wanakuweka kwenye line ili wewe mwisho wa siku uwasiliane na yule mzungu atakwambia bwana sasa sikiliza gari imeharibika sehemu fulani ngoje kuna mtu mtumie hela kiasi fulani mimi yani wote ni utapeli sasa swala lililokuwepo kwamba mifumo ya kitapeli ni mikubwa mno kiasi kwamba anayetakiwa kuwa mwelewa ni mwananchi mwenyewe kwamba ni afadhali ni mwajiri kijana awe na kibanda changu cha chipsi nimpe pale pesa awekeze kama sisi tu ni wanafunzi, tujiunge kwenye kikundi, tutakachokusanya fedha zetu, tunafungua akaunti yetu benki, tunaziona zile fedha zetu. Safari hii nani de, uh, Bernard anachukua mkopo atalipa, tunajua. Safari hii nani Moleka unachukua mkopo, tunajua. any is the saving club, mnaweza mkatengeneza. Bila kufanya hivyo, tusidanganye. Kwa mfano, kuna watu wamepigwa, waliambiwa waweke fedha kwa ajili ya mashamba, wekeza milioni tatu na nusu alafu wewe utapata faida shilingi milioni saba baada ya mwaka mmoja. Mashamba yenyewe, hebu jiulize, hayategemei mvua, yanategemea mvua, sio kilimo cha umwagiliaji. Ngoma ukame kama huu hapa, yani na akili zako timamu, hatujui mvua itanyesha au la, wewe unaenda kuwekeza, unatarajia nini? Na mwisho ukipigwa unamlaumu nani? Sikuelewa. Yani watu lazima tuelewe kwamba taasisi kusajiliwa sio maana yake ina uhalali wa kufanya yale mengine. Kuna taasisi imesajiliwa kwa ajili ya kutibu watu ugonjwa wa meno, lakini unakuta watu wanatibiwa miguu. Vitu viwili tofauti kabisa. Kwa ni vizuri wananchi tukaji, yani kila tunachokifanya tujiangalie namna gani tunaweza kujikontrol. Asante. Chipindi, uh, ah, hebu tuangalie suala la mikopo umiza. Ndio kumekuwa na, na, na, na mikopo ambayo imekuwa ikitolewa na wakati mwingine ni taasisi mm. ni, ni, ni, ni, ni, ni microfinance yes, exactly. ama nyingine zisizo kuna zile za za, za e, zisizo rasmi huku yeah. Arusha mm. Arusha wanaita fedha za moto F yeah. fedha za moto mm. ni hmm. lugha ya mtaani yeah. kwamba kipindi umepata dharura mm. labda mama kule kijijini anaumwa au mm. kuna hmm. nini na nini mm. umepata dharura mm. ya, ya, ya unahitaji milioni moja mm. anakwambia si una gari bwana, leta gari yako Ndiyo. na kadi yako ya gari, paki hapa mm. ndani ya siku 30 rudisha fedha mm. pengine na asilimia labda 40 mm. tingine watu wanapigwa mpaka asilimia 50 hizo Arusha wanaita fedha za moto yes. na inawezekana kwamba siku unataka kurejesha zile fedha mm hata yule jamaa kwenye kwenye, simu hapatikani wala ofisini hayupo. Na, na ofisini hayupo yeah. Baada ya siku mbili anajitokeza anakuambia umeshindwa kurejesha mm. kurejesha mm. zile fedha, kumbe mm. yeye mwenyewe ndiye amenani anauza mali yako hmm. na la kuna zingine ambazo tumekuta wakati mwingine tumesikia hata walimu yeah. wa, wamekuwa wakilizwa yeah. Sasa hebu tusaidie, tupe elimu kwa dakika kidogo tu hapa hmm. Hmm. kuhusiana na masuala haya ya hii mikopo humiza mm. kwa sababu aliwahi kusema Rais Kikwete by then yeah kwamba benki sio rafiki wa maskini. Ndio. Eh? Benki inampa aliye nacho. Ndio. Sasa tunawasaidiaje wananchi wasijiingize kwenye mikopo hii ambayo ni mikopo umiza, mm. lakini hawana uwezo wa kwenda kwenye mabenki. Mimi nafikiri ni, ni mi, ni shukuru kwa nafasi zenu kwamba kuna haja ya kutoa elimu sana na, na nasikitika hata vipindi TV za serikali atutoe elimu kiasi hicho. Muda mwingine unakuta ngoma watu wanacheza miziki, ah, tunahitaji kupata elimu zaidi. Kwanza uelewe, kwa kuanzia 2018 mpaka sasa serikali imetusaidia mno. Serikali imetusaidia. Nakumbuka tulikuja kuongea hapa masuala ya sheria ya fedha. Sheria ya fedha ilipotoka mwaka 2018 imewalazimisha watoa mikopo wote, aidha ni kampuni au ni taasisi au mtu binafsi, ni lazima ujisajili Benki Kuu na Benki Kuu ikupe leseni ya kukwambia sasa unaruhusiwa kutoa mikopo. Simeelewa? Mm. Na katika sheria ile kuna kifungu kinaitwa Consumer Protection Act. Haki uh, wanasema nini? Uh, haki ya kumlinda mteja, haki ya kumlinda mlaji. Na miongoni mwa kitu ambacho unapoenda uh, Benki Kuu kuomba usajili unalazimika kupeleka ka, uh, wanaita sera ya mikopo yako na kwenye sera moja ya kitu unachotakiwa kuainisha ni riba utakayomchaji na mfumo utakayotoa mkopo wako. Sasa hapa maana yake nini? Watu wengi tunaenda kukopa kwa sababu ndio umesubiri siku una shida na hauna alternative nyingine, ndio maana unaenda kufanyaje? Kukopa. Kwa hiyo hautaki kujua riba ni kiasi gani, maumivu nitakayoyapata ni kiasi gani, je, hii fedha kweli inalipika au fedha hii haifanyaje hailipiki? Matokeo yake unaenda kujifanyaje? Kujilipua. Sasa unapoenda kujilipua ndipo inapokuwa ngumu sana. Sasa hapa kuna nini? Moja, mimi elimu ambayo ningeweza kutoa kwamba jamani, lazima tubadili staili ya maisha. Unajua kwa nini tubadili staili ya maisha? Mimi naweza nikakwambia rafiki yangu Moreka, wewe unafanya kazi staili kuna wakati unaweza ukapata vidili vingine vidogo vidogo kwenda kupiga picha kwenda kufanya nini mimi ningetamani kuanzia leo ubadilishe mtindo wewe badala ya kupewa pesa kesh we mwambie nitumbukizie kwenye akaunti yangu NMB, nitumbukizie kwenye akaunti yangu SRDB, nitumbukizie kwenye akaunti yangu labda ya Stanbic Bank au Azania au benki yoyote, ili pale unapotumbukiza pesa zinaonekana zinaingia, zinatoka, zinaingia, zinatoka. Ukiwa na shida, we ukienda benki, ukiwa na kadi yako ya gari, utapewa mkopo kwa sababu wanaona mwenendo wa nini, mwenendo wa fedha zako. Sasa wengi hatuwezi kukopeshika kwenye taasisi. Kwanza watu waelewe, Ukienda benki mpaka sasa hivi hautakopesheka mkopo utakaozidi asilimia ishirini na tano ya riba kwa mwaka. Ukienda benki, ukienda kwenye taasisi hizi uh, tunaita nini, riba umiza, mikopo umiza, mikopo ya moto, eh, sijui menelewa Uh, eh, tena sasa hivi kuna jina jingine, unaenda kuchukua mikopo ya toa roho <laughs> si watu wanapojiua wanasingizia vikoba nini na nini, wakati si kweli. Mikopo ya toa roho, kwa nini wao sasa? Ili uepukane na mikopo ya toa roho, kwa sababu ukienda mikopo ya toa roho watakwambia ukikopa mkopo riba asilimia ishirini, milioni moja riba asilimia ishirini, maana yake laki mbili. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja utalipa laki mbili ndani ya miezi sita utalipa ndani ya miezi sita utalipa 1.2 maana yake ulikopa milioni moja ndani ya miezi sita umeilipa milioni moja na laki, yani ni zaidi ya ile uliofanyaje uliokopa. Sasa jiulize, umeweka kagari kako kasuzuki kenye thamani ya milioni tatu na nusu, simelelewa, ndani ya miezi sita tayari imezalishwa milioni moja na laki mbili, ndani ya mwaka mmoja milioni tatu na laki ngapi? Na laki nne. Tayari ile gari wewe tena sio mali ya na Inabidi ukubali kuisalenda, watu waichukue ile gari. Ndicho kinachotokea. Muda mwingine tunaweza tukamlaumu aliyokopesheka, aliyokukopesha, lakini usimlaumu yule. Yule ni mfanyabiashara, ameweka bei zake. Yaani mtu wa kujilaumu ni wewe mwenyewe. Alafu uuliza, muda mwingine mtu muulize shida anayokopea. Kakutana na mpenzi, anamwambia usiponinunulia iPhone kanuna wewe mwisho wa siku unaenda kukopa mkopo wa riba kubwa IS, ili ukamnunulie nini ukamnunulie nini ist ukamnunulia iphone ist itataka service ist itataka mafuta iphone itataka bando iphone itataka mazakaza okay mwisho wa siku wewe hela ya kulipa hauna ndicho kinachowakosti watu lakini uliza mtu ambaye ameenda kukopa hizo fedha kwa asilimia ishirini, amechukua mzigo kutoka China, amekuja kutia kwenye duka lake, amesubsidize bei, asilimia ishirini inalipika. zimelewa Lakini tunakopa fedha tunazipeleka kwenye mambo ambayo hayaendani na biashara. Sasa chipindi, Chipindi, tusaidie kwa dakika chache tulizobaki. Yes kwa sababu umekuwa kwenye sekta ya fedha sasa kwa muda mm, mrefu mm. na umesaidia sana masuala ya uanzishwaji wa vikoba mm, mm. na, na, na kwa sababu sasa hivi kwa Tanzania hilo haikuepeki. Hilo haikuepeki. Hebu tusaidie namna elimu kwa, kwa ufupi namna ya ya wananchi kujiengage kwenye kwenye sekta hii mm. ili wasije mwisho wa siku kujikuta wanadumbukia huko tuliko. Kwanza kwanza ni, ni, ni shukuru kwamba kwanza niseme sheria, serikali imeweka sheria na kutengeneza upana. Upana uliotokea sasa hivi ni kwamba watu wowote kuanzia kumi na kuendelea wanaweza wakaunda kikundi chao kikundi chao cha kuweka na kukopa. Kikundi chao kinaweza kikawa vikoba, kinaweza kikaita jina kikundi tu cha cha cha, kue, cha washikaji, yani cha kwenu mtakachokusanya fedha zenu mtakopesha, lakini kwa sharti asikopeshwe mtu ambaye si mwanachama hapa naomba nisisitize, Yaani kwamba ah, mimi nataka urasimishaji sasa. Hiyo mbona inafanyika sana ah, ah, tu ya kwamba watu wanapeana hela kila wiki eh? Lakini urasimishaji, ili ikitokea hata mmoja akawaamua kuwaliza, hmm. mtamshtaki wapi sasa? Urasimishaji, ndio maana nasema kwamba mkishakuwa watu kumi na kuendelea, sheria imetoa nafasi kwamba baada ya hapo jisajilini kwenye mfumo ambao umeandaliwa na Benki Kuu. Kwa wale watundu ambao wanajua masuala ya mtandao wanaweza wakasechi kwenye hizo Google search sijui na hizo Play Store na vitu vingine, wakaandika tu cmg.bot.portal. Akiandika pale ataona mfumo unaomruhusu yeye kujisajili, na ukijisajili cheti akitoki, akitoki benki kuu, nenda kwenye halmashauri yako ndio wanakupa cheti kwamba kuanzia sasa hivi mmetambulika kisheria, na kwa sababu mmetambulika kisheria, mnamkopesha mwenzenu. Akishindwa kurejesha, mna uwezo wa kumpeleka hata mahakamani. Akiondoka na mtaji wenu, mna uwezo kumpeleka hata mahakamani, kwa sababu ile ni kikundi mali mali ya kwenu. Manake hiyo ni nini? Serikali imetoa uwigo mpana wa kuwawezesha wananchi, kuwawezesha yani wafanyakazi kwenye maofisi, wachimbaji, wa, wa kutengeneza makundi yao yatakayowawezesha kuwekeza fedha na kuendesha kihalali kabisa bila hata hizi kesi za kuzulumiana Kwa hiyo sheria imeshatoka, na ndio maana kama uh, uh, watu wengi kama wanashindwa, popote ulipo unapoisikia hii nenda kaonane na afisa maendeleo katika kata yako, atakuelezea kwa. Asante mwenzangu Mansuri, ananiambia kuna maoni mengi sana ya wananchi, lakini angalau mm. tupate Mansuri hata maoni mawili matatu eh, kwa sababu mjadala huu ni mpana kweli kweli. Yeah. Mm. Mansuri, kwako Mansuri. Aya, asante asante sana Angelo, na nikushukuru sana lakini nipite pia katika maoni ya mtazamaji ambaye ametutumia hapa habari. Nauliza kama serikali inajua huo utapeli, kwa nini inaruhusu hizo kampuni kufanya hivyo? Kwa nini sizikomeshe hizo, kwa sababu inawaruhusu kulipa kodi na kadhalika. Lakini mwingine anasema tutapigwa sana e, tutapigwa sana sisi wa Tanzania hata kwenye hisa halali kama ya hisa za kampuni fulani imetajwa hapa. Kuna kampuni moja inaletewa malalamiko sana, nasikia hisa zake imepigwa, watu wamepigwa sana hapa Angelo Moleka na watu uh, walishanishawishi hii nicheze, nikawaambia wanaibia muda si mrefu, wakaniona mjinga. Sasa na wacheki ah, huko uh, Arusha kuna kampuni imewapiga mno watu, inaitwa imetajwa hapa kutoka Arusha, lakini naona tusi eh, tusiitaje, lakini imetajwa hapa kutoka hapo Arusha kwako. Naambiwa kuna kampuni Angelo umewapiga sana watu hapa, wapunguze bei. Haya, mwingine huyu anasema vipi kuhusu kampuni ya panga panga la moto Magole inatajwa mchezo msafi. Haya, mwingine anasema naitwa Isa Kasigara wa Geita mjini, hiyo ni kamari, acha waibiwe. Mungu alisha uh, haramisha ila watu awasikii tena wengi ni watu ni watumishi, waulizo walichokipata e, kwenye kampuni moja hapa imetajwa. Haya, na mwingine anasema huyo mgeni eh, haya anasema Brela wanajua hili lazima wajibike, na kazi yao kubwa ni nini? Watu huangalia faida tu bila kuchunguza changamoto zake baada ya mkopo. Habari, nauliza vipi kuhusu uh, eh, trade za vitu kama uh, Bitcoin haviwezi e, kuleta hiyo fedha kutokea Arusha. Uh, mwingine anasema habari za asubuhi hapo studio. Emmanuel Francis kutoka wilaya ya Karatu mkoa Arusha anasema elimu si sababu kuna walimu duniani, no, zaidi ya elimu darasani, na sisi wa Tanzania ni wavivu sana, tunataka vya haraka, ndio maana vinaingia mikopo umiza, hawatambui. Na mchezo wa upatu e, imewafanya vijana wetu kuwa wavivu, hawataki kufanya kazi wakiamini kuna fedha za bure na utajiri wa haraka. Uh, kwa kweli kipindi ni kizuri sana, na washukuru sana, mmenifanya nimejifunza, wala sitapigwa tena. eh, make mwezi wa nane nilipigwa kama laki tano hivi. Mwezi wa nane huo mtu alikula eh, laki tano. Naomba nitumiwe namba ya simu ya mtaalamu, lakini vile vile jamani, tufanye kazi, tuachane na mikopo. Mtaji umaskini nguvu zake mwenyewe, tufanye kazi kwa bidii, tuachane na hiyo mikopo. Mm, kweli tunashukuru kwa kuliona hilo, kwa kweli tunatamani sana e, kurejea tena. Vipi kuhusu kampuni fulani imetajwa hapa? Kuna kampuni hapa zinatajwa ambazo zinaonekana kwa namna moja ama nyingine bana zimepiga piga watu huko, serikali hawako tayari kuwatetea wananchi. Hata tatu ni waongo, wanawatapeli watu sana, serikali wanajali sana kodi e, kuliko wananchi. Haya, kuna ke, eh, ke, e, Randy, mimi ndio nilipiga, hakuna pesa ya bure chini ya mbingu, wanasema unakuwa mwajiriwa eh, <laughs> unakuwa mwajiriwa mpya, so wakanipa eh, ka 20 nikapiga kakaisha eh, nikaacha za kuambiwa. Kumbe kuna kampuni ambazo ukiingia kwanza wanakubusti. Sijui kama unaikumbuka Angelo Moreka Desi, tulifungua pale Dar es Salaam kipindi hicho. Ile Desi ilipiga sana watumishi wa Mungu mpaka sasa hivi mzigo wetu bado hatujui uko wapi, manake na hatujui hiyo kesi inaendeleaje. Binafsi mimi sielewi ile kesi inaendeleaje, lakini watumishi wa Mungu walipigwa sana kwenye ule <laughs> kwenye huo kwenye hiyo kitu, lakini tunaambiwa pia hapa kuna watu ukiingia kwenye kampuni sasa, atusaidie mtaalamu, manake kuna wale wengine ukiingia tu kwanza wanakukaribisha vizuri, ile umeweka wiki ya kwanza unakutana mambo ni mazuri, wiki ya pili mambo ni mazuri, sasa ile wiki ya tatu na ya nne ambako unaambiwa sasa ukaweke mzigo wa kutosha ili utakapo utakapozaa uzae vizuri, pale ndipo maumivu yanapoanzia. Lakini wengi huwa atu, atu, atu witness zile wiki mbili za kwanza, namna ambavyo unaweza ukapata chochote eh, unaweza ukatoa laki moja ukajikutoa umeingiza laki na hamsini kwa wiki eh, ukaambia sasa next time hii usitoe, iache iache umo umo iendelee kujitengeneza faida <laughs> iendelee kutengeneza faida. Wiki ya pili unaona imezaa tena eh, hamsini, eh, unaambia sasa hii iache tena, usitoe, tengeneze faida. Sasa unaona siniuze ile nyumba kama mchezo ndio huu, si bora nikauze kanyumba kangu kale kagofu, niweke mzigo wote hapa pale ndipo shughuli inakuwa imeisha. Lakini pia nimeona anaongelea kwenye baadhi ya taasisi, kuna taasisi fulani ambayo na yenyewe ilitajwa sana kutapeli watu, ambayo inahusika na masuala ya kilimo, kwamba unakwenda kulipa, unampa mtu akulimia, kupandie mazao wewe ukachukue faida. Kwa nini usiamue kuingia mwenyewe shambani eh, na unaamini kwamba hiyo inazalisha? Lakini kuna kampuni nyingi hapa zinatajwa kuhusiana na masuala ya utapeli, lakini mimi kimsingi nimpongeze sana mtaalamu. Kuna mambo mengi ambayo tulikuwa tuyajui. Hivi hizi hizi kuna kamari za mchina zile zinaitwa za mchina, unakuta zimefungwa kwenye ma kwenye kwenye kwenye kwenye mabaa watu wanadumbukiza vifedha fulani hivi wana, kuna wengine wanapata lakini kuna wengine mtu anaweza kamaliza hadi laki mbili pale naingie sasa ile sijui ni nini ni upato au hiyo ni kamari inaitwa kamari upato sijaelewa hapa labda mtaalamu utatusaidia eh, huko na wale wanaokwenda kwenye makasino ile inaingia kwenye nini kamari ni upatu ama sio upatu wale tunaobeti sasa sisi tunaobeti huko na penye tuko kwenye kundi gani? Wale ambao tunaangalia mechi zinazocheza zinafanyaje, tunaenda kubeti, tuko kwenye kundi gani sisi? Hebu mtusaidie. Lakini wale pia ambapo kupitia matelevisheni, maredio, kuna michezo fulani unaambiwa bwana, shinda milioni mia moja. Mimi bwana Angelo, wakati nasoma A level niliwahi kushiriki mtandao mmoja wa simu ule mtandao wa simu ni kuona message ya kwamba kuna milioni hamsini inatolewa leo jioni na wewe ni mmoja kati ya washindi. Sasa ili kushinda malizia kwa kutuma ujumbe fulani. Nikatuma ujumbe na ujumbe wako utakatwa shilingi sijui ilikuwa ni shilingi 400. Bwana kwenye ile simu kulikuwa kuna kama shilingi 50 bwana. Nilikuta sina hata shilingi 10. Yaani nilichokuja kukuta ni shilingi sijui ilikuwa sijui ilikuwa shilingi 1500. Nikasema ah, ndio nimeshiriki, lakini baadaye nilikuwa sishiriki. Sasa unakuta wanakulazimisha kila wakikutumia ujumbe wanaramba na kulamba, au ndio ile sasa wanakwambia read the instruction before use <laughs> kwamba lazima usome matumizi yake kabla hujatumia ama kukubali ama kukataa. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo unaona vijana tunaenda, kuna betting, kuna kamari hizi za mchina, kuna kasino e, kuna hizi jackpot tunaambiwa bana, leo mshindi mmoja leo kuondoka na milioni tatu. Sasa mtaalamu, tuambie bana, manake maisha nayo magumu, na sisi tuta vijana wanataka huko haraka haraka huko eh? Tueleze hapo, na mimi nirejeshe tena kwenu, walau mmalize, na kuna maoni maoni hapa nimeyapitia, mtuambie. As, asante Mansur. Um, tatizo tatizo Mansule ni, ni, ni, ni anayekushawishi ujiunge kwenye kwenye hiyo chain ni, unakuta ni mtu wako wa karibu sana yeah, anakuambia bwana, mimi huku ni, ni, niko vizuri, nimeshashiriki, kwa hiyo hebu na wewe jaribu. Lakini pia mimi mimi nimedeclare nime, nimesema kabisa kwamba nilishalizwa nilishapigwa laki mbili. Eh, Mansuri, sasa wewe na wewe umetuambia ile ya elfu hamsini ukiacha ile nyingine ya karata tatu, hiyo niliwahi kupigwa huko Shinyanga, nikala, nikala ada ya shule karata tatu pale. Sasa um, tusaidie, ume, umemsikia Mansure eh, eh, eh. alivyosema. Mimi mimi nimemsikia sana. Kwanza niseme tunawapongeza wananchi wanaofuatilia kipindi hiki na na hii ndio zana ya kuwa na TV ambayo inatoa elimu kwa watu. Swala la kwanza, kwa nini serikali inaruhusu hivyo vitu? Eh, naomba niseme serikali ni wewe mwananchi wewe mwananchi unatakiwa uwe msaada kwa serikali, kwambia hiki kinachofanyika huku kwetu mnakijua. Ndio maana wanasema kabla hujajiunga, kabla hujapigwa, hebu iulize serikali kwamba mnakijua hiki, ili ufanye kazi na serikali. Na ni lazima tujue mamlaka za usimamizi wa fedha hapa Tanzania zipo tatu tu. Kwanza tuna benki kuu ya Tanzania, lakini la pili tuna soko la hisa la Tanzania, lakini la tatu tuna DPP wanasema mkurugenzi wa mashtaka nini ya jinai, yeye ana mamlaka ya kuchukua hatua kwenye kesi hizi zinazofanyaje, zinazo zinazojitokeza. Kwa hiyo muda mwingine serikali mpaka kujua huko wananchi wanapigwa tayari, mam, yani kipigo kimekuwa kikali. Mtu unapopiga kelele ndio serikali sio eh, eh, kumbe huko kuna watu walikuwa wanapigwa huko, ndio maana wanapiga nini, lakini ukipigwa kimekima hauwezi kwa. Kwa hiyo kwenye haya matukio tusilaumu serikali, tuna wakati wa kujilaumu sisi wenyewe, kwa sababu tunaposhiriki serikali haipo. Serikali inakuja kushtuka baadaye, watu wameshakimbia. Lakini jambo jingine ya, kuna kampuni zinazolalamikiwa. Mimi ni muombe ndugu yetu uh, Mansul. uh, atusaidie kukutumia wewe aina hizo kampuni zinazolalamikiwa. Uh, sisi tutazipeleka serikalini, tupo hapa kama wadau wa serikali kwa tutapeleka kuna kampuni hizi na hizi hizi na hizi ili serikali wazifanyie nini? Wazifanyie uchunguzi kwa sababu vinginevyo serikali itakuwa haijui kampuni gani zinazolalamikiwa. Na serikali ipo tayari kufanyia kazi kwenye haya matukio ambayo yanayoendelea. Lakini pia uh, kwenye kampuni kama hizo za za, za Bitcoin, Bitcoin ni biashara ambazo zinafanya kimataifa. Lakini uwe na akili kuliko kawaida. Kwa sababu ni michezo ambayo inahitaji kucheza kwelikweli kwa kujua namna ya kupangilia namna, kwa sababu kuna watu wengine wamecheza kwenye Bitcoin, ametumbukiza dola elfu mbili baada ya dakika tano unachungulia akaunti yake nyeupe, watu wameshalamba kichwa, na huwezi kuendelea mpaka uweke tena pesa zingine. Kwa hiyo hizi vitu vyote vinahitaji elimu ya hali ya juu, kwa sababu vinginevyo unaenda, yani ni afadhali upeleke hela yako kwa watoto yatima, utapata thawabu mbele za Mungu kuliko kwenye haya mambo. Lakini pia uh, kamali ya mchina haya mambo ya ya ya ya kubeti zile zote ni kamali ya, na na kuna kipindi fulani nafikiri hata bungeni walisema hii michezo ya kuweka kwenye TV na kutangaza tunahamasisha nini tunalihamasisha taifa katika yani taifa la namna gani tuna yani tunawapeleka vijana kwenye kwenye mfumo wa namna gani wewe angalia sasa hivi kuna watu wamerekodi maframe unaingia kwenye frame unakuta vijana zaidi ya mia mbili tena hasa kwenye, michi, kwenye mpira wamerundikana wote wanabeti ili mwisho wa siku ashinde apate pesa na, na hapo ndio tusaidie tunaambiwa sheria inasema kwamba chini ya umri wa miaka kumi na nane haruhusiwi lakini kwenye kwenye haya manani hasa yale ya ya kuzungu, zamani ilikuwa inafanyika kwenye mabaa exactly. amesema Mansuri pale yale ya, ku, ya kuzungusha exactly. ya, ya anabonyeza linazunguka wanadumukize noti ni makoini ni coin zinazo ehe lakini utakuta hata vijana wadogo kuna shule moja ya sekondari mimi naijua, vijana wakitoka shuleni wananyokea pale karibu nusu ya vijana. Swala la msingi ni kwamba, je, wanaotoa leseni, je, wanafanya udhibiti, wanafanya ukaguzi? Lakini ni nani wa kumdhibiti kama hata kwenye kichochoro unakuta hicho hizo mashine? Ukaguzi unafanyika namna gani? Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala kwamba hapa kwenye hili swala benki kuu anahusika moja kwa moja. Lawama zingine zitawaendea wao ni namna gani wa, wa ile mamlaka inayotoa leseni kwa hao wanaocheza kamari inafuatilia na kudhibiti hii michezo ambayo ipo, kwa sababu kwa kweli tunapeleka taifa pabaya sana tunapeleka taifa ambalo la yani la vijana wasiotumia akili kwa ajili ya, ku, ya, kuji, ya kujinufai kupata fedha, badala yake wanaenda kwenye kamari ambayo ni michezo ya, ya, ya utapeli. Na ndio maana unagundua watu hata serikali wanatakiwa ujue kwamba kuendekeza hizi kamari ni kuisaidia nchi yako kuipeleka kwenye nchi ya matapeli. Eh, yani in a long run tutakuwa matapeli wengi kuliko watu wanaojua uhalisia, kwa sababu kila mtu anajua kwamba katika maisha yangu yote, kuanzia nikiwa mdogo, mimi ninachojua ni kamali. Sasa kama anajua kamali ni nini, kana anatoka kwenye kamali hizi za, za kwenye hii michezo, kwenye mabaa, kwenye kuzungusha zile mashine, ataenda kwenye kucheza, kwenye kupitia mitandao ya simu, mwisho na yeye sasa anaenda kujifunza system za eh, tuma kwa namba hii, tuma, yani anaenda kwa sababu kila kitu kinakuwa na level ya kukua. Sasa kama tusipochukua hatua, tusipochukua na, na nafikiri kwa sababu rais wetu ni mama, hawezi kukubali mambo yake, yani vijana wengi waendelee kutegemea hizi kamani, waendelee kusurvive. Nafikiri kuna hatua zinazotakiwa kufanya. Kwa mimi kwangu, mimi nitoe rai kwamba kama unajijua kijana na unataka kuwa na future, achana na masuala ya kamani, achana nayo. Kama wewe ni mtu mzima tena, na, na, na, na nitumie nafasi hii kuambia wale wote wanaojiandaa kustaafu, kuweni makini, achaneni na pesa za, za, za moto. Kama wewe unajigundua unataka kustaafu umekosa maarifa, mimi naomba tu nikushauri, kama unaanza maandalizi ya kustaafu, nenda kanunue bonds za serikali, achana na huku mtaani utapeli, hautaweza kutoboa. Kuna rafiki yangu mmoja, yani amestaafu, kaenda kuchukua pesa ka, ka, mtu kajitokeza anayemfahamu kaomba lifti kumbe wanajua yule mtu kachukua pesa milioni hamsini we umestafu unabeba pesa milioni hamsini unapeleka wapi kwa nini usifungue fixed deposit account kwa nini usiende kununua bonds za serikali kwa nini usinunue hisa kwenye makampuni na, na mimi niseme tu miongoni mwa matapeli wa watu wanaowalenga wakubwa ni wale wanaostaafu kwa sababu anastaafu tayari yeye anajigundua ana hela nyingi anajiona ana hela nyingi anapotoka huko anakutana na hao watu wengine wanaolengwa sana na matapeli ni wafanya biashara. Wafanya biashara ni miongoni mwa yani wanaopigwa kuliko kawaida, kwa sababu unapoenda kuchukua mzigo tayari unawatangazia wenzio. Wenzio wanajua kabisa umebeba kibunde cha fedha, hata wakikuvamia unakuwa na changamoto sana. Lakini mimi niseme michezo ya kubeti, michezo hizi hizi betting za aina yoyote, hii haiwezi kutusaidia na haiwezi kuisaidia taifa kukua, haiwezi kuisaidia. Uh, online investment na collective scheme ni, ni, ni, yes. ni, ni, nilitaka uliwekee mkazo hapa kwa sababu inaonekana sasa tunatoka kwenye utapeli wa, wa cash wa kulizwa kwa njia ya cash mm. Sasa utapeli unahamia kwa njia ya mtandao na atakayelizwa sio mama yangu aliyeko ah. kijijini kule Itawa no, no. sio mama yako aliyoko kule Iringa wapi huko ah ah ni hawa ambao wanatumia hizi smartphones exactly. ni wanaojua na wengine wasomi wakubwa kabisa. Sasa tusaidieni, ni namna gani tunaweza kujichomoa katika hii Kwanza naomba niseme online business inahitaji mtaji, na nasema kila kinachofanyika hapa ni ujasiriamali mali yaani yule anayetengeneza kampuni e, eh, eh, Mansuri mwenzetu amesema kwamba hivi ukija tu ukiingia mara ya kwanza unapewa kitu paa Ah, roira eh, eh, ah, ah, mm, eh, hii imenoga hii umeelewa yani unaona ukigusa tena mnapigwa pa wakati mwingine unajikuta kwamba unapewa kabla hata hujaanza umeelewa yani ile inakwambia karibu njoo ndani ya nyumba njoo kwenye nchi kuna magnet nchi ya asali na nchi ya asali yani unaambiwa njoo kwenye nchi ya asali na maziwa wewe yani sasa ukishaingia ile pap ukishaingia ile pap sasa ndio unashangaa mwenzio sasa anaibuka. Tu pamoja? Wewe unapoona pia ndio unavutiwa, unajisikia hamasa, unaanza kupanda, unaanza kuongeza. Sasa inapokuja ya juu sasa, kwa sababu ni ile wanataka kumwambia, ngoja nimpandishe. Tukifika kwenye levo ya laki laki, laki moja wakitoa watu mia, eh, watu stini, watu elfu au chukulia laki moja wametoa watu elfu hamsini, nimepata shilingi ngapi? Milioni mia tano au umepiga ah, nitapata bilioni tano. Bilioni tano naweza kwenda wapi? Nikipiga zangu hapa, naenda kuanzisha biashara Kongo, naweza kwenda Malta, naweza kwenda nchi ya Colombia huko, nikajisahau katika maisha yangu. Kwa hiyo ni vizuri watu wakajua kwamba tunapoongelea hivi vitu viwili, collective scheme pamoja na uh, hiyo uh, online investment. Tu pamoja, online investment kwa nchi yetu Tanzania bado sheria haipo eh, on term of cash investment haipo. Simeelewa? Kwa sababu uh, yani kuna sheria zinazotaka watu wanatakiwa kuelewa kwamba tunapoongelea sheria ya fedha, kwanza kuna sheria inayosimamia mabenki na taasisi za kifedha ya mwaka na sita hiyo sheria ipo na tuna sheria ya Microfinance Act ya mwaka 2018 hazijaeleza issue za online business haipo invest uh, collective scheme na, na collective scheme maana yake limfuko la watu wananchi kukusanya fedha kwa nini? Kwa pamoja. Hiyo serikali, hiyo sheria haipo. Sasa unapofanya ni vizuri, ndio maana mimi nasema kuna wakati mwingine kama umetembea umeweka hela inaonekana kwa makusudi ikaibiwa, utakiwa kumwambia jirani kwamba nimeibiwa hey. Eh. kwa sababu we mwenyewe ulikuwa unamwonyesha mtu kwamba umefanyaje, nimeweka fedha. Au siku hizi unakuta unatembea umeweka kwenye wallet era bulungutu, unafika sokoni unachomoa lile wallet lako, unatoa pesa eh unatoa elfu kumi na mtu anakuchungulia. Kwa hiyo ukipigwa roba unatakiwa ukubali kwamba nimepigwa roba, kwa sababu umemuonyesha mwenyewe fedha. Sijumelelewa. Sasa masuala ya online investment haya tusilaumu serikali, yaani ukishapigwa usilaumu serikali, jilaumu wewe mwenyewe kuna mifuko halali lakini serikali lazima Evans lazima eh. isaidie watu wake serikali itamsaidia mtu baada ya mtu kuomba msaada sasa shida ni kwamba tunapelekea kwa maana ya kuuli, kwa mfano kuuliza kwamba yes. kuna taasisi hapa yes. imekuja na ABC, hebu tutupe mwongozo tujichomeke huko, iko mnaitambua na mmeipa baraka. Ndio maana nimesema msimamizi wa fedha nchi hii kwenye masuala ya investment na nini ni, ni soko la hisa. Ukiona kwenye mitandao andika Capital Market and Security Authority, utaona CMCA wana namba zao, piga waulize hiki kinachofanyika huku kipo, kwa sababu wanaofanya online ni watundu wa mitandao. Kwa nini usiulize? Lakini pia wasimamizi wa mifumo ya kifedha ni benki kuu, wapigie customer care, watakuunganisha na, dara, na dawati la usimamizi wa mifumo ya kifedha, watakujulisha. wewe leo unaenda kupeleka malalamiko kwamba oh, benki benki kuu haijatusaidia, serikali haija, itakusaidiaje wakati wewe ulipokuwa unaenda huko kwa Sasa Mansuri, nadhani kuna maoni ya mwisho sasa uyasome na maswali na uongeze yeah. na ya kwako mwenyewe. Utakaporudi hapa Evans Chipindi yeah, yeah. atakuja kumalizia kabisa, na wakati huo muda wetu utakuwa ume, umeisha ile tatu na nusu lakini lakini tukubaliane mimi na wewe kwamba alivyotuambia mtaalamu hapa Evans kwamba ukweli uko wazi, watu wanapigwa, wanapigwa mno, wasomi, matajiri, wenye vyeo vikubwa huko serikalini wanapigwa, lakini kimya kimya. Sasa hawawezi kusema kama mimi kwa nimesema nimepigwa laki mbili. <laughs> Sasa waliopigwa madola mamilioni hawawezi kusema. Sasa Mansuri, ndio kwako Mansuri. Asante. Uh, ah, mimi nashukuru sana lakini Evans wakati anaanza kuongea alizungumzia ile nafikiri ni Consumer Protection Act ambayo inamlinda mteja ama mlaji, na nafikiri ile iko chini ya FCC Fair Competition, nadhani kama sijakosea. Wale pia wanafanya moja kati ya kazi zao ni hizo, kuhakikisha wanamlinda mlaji kuhusiana na huduma ama eh, kuhusiana na huduma ambayo inakuwa inatolewa. Sasa hawa wana hawa unakuta wana, wana, wanafungua makampuni yao, lakini hizi taasisi zote za usimamizi zipo. Benki Kuu inawezekana ikawa e, haihusiki ama ikahusika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu yeye ndio msimamizi wa hizi taasisi zote za kifedha ni Benki Kuu. Lakini ukija kwenye hawa FCC pia nafikiri wao pia wanaangalia e, zile bidhaa ambazo zinaingia, bidhaa ambayo labda ni bandia, bidhaa nzuri, gharama, kila kitu wanakiangalia ambacho kinaingia nchini, lakini pia wanamwangalia mlaji anapa, anakuwa satisfied na huduma ambayo inatolewa hawa nao wanakaa wanaangalia. Sasa nilikuwa najaribu kutathmini kama hiyo pia ipo sheria ya ya ya, ya consumer e, ile ile ya kumlinda mlaji ama mtumiaji wa bidhaa inakuwa applied wapi hii sheria, ni wapi inapokuwa inafanya kazi moja kwa moja, kwa sababu kama watu wanapigwa actually Leo hii tunaangalia, ukiangalia wale watu watuma fedha hii kwenye namba hii, kila siku wanakamatwa wale, lakini hawa watu ni kampuni ambazo zimesajiliwa, ni taasisi zinazotambulika. Inakuwaje hapo sasa? Hapo tupate kidogo ufafanuzi kutoka kwa mtaalamu. Lakini uh, ndugu zetu Angelo, hasa wazazi wetu, wakati sisi tunakuwa tunalalamika kwamba sisi tunapigwa, inawezekana wao wakawa wanapigwa zaidi, kwa sababu kumekuwepo na malalamiko mengi, hasa kwa watu wazima ambao inawezekana saa nyingine ni msomi lakini ana uelewa wa teknolojia, akawa ni msomi lakini ana uelewa wa nini ambacho kinaendelea. Yeye anaamini katika profit tu kwamba nikifanya hivi hii ni profit, nikifanya hivi ni profit lakini anashindwa kuelewa na kufuatilia ni wapi inapotokea kwa mfano kwenye issue za finance kwenye mitandao ya simu tunaambiwa TCRA inapotokea je inapotokea kwenye ubadhilifu wa kutaka kujua hizi kampuni wedha ni halali ama sio halali ama inachokifanya kazi ni sawa ama sio sawa waende wapi waende brela wanaenda BOT wanapiga wapi ili waweze kupata ufafanuzi wa kwamba hiki kitu ni sahihi ama sio sahihi. Lakini kuna makampuni yako nje, mengine yako nje. Mimi nakumbuka niliwahi kukuta email hizi junk mail imeandikwa ninatakiwa nyende Marekani na nina nini, wameniambia pale, na mimi nikaanza kufanya nao conversation, lakini at the end of the day wakaniambia unatakiwa utume dola kadhaa kwa ajili ya visa reservation na nini. Bahati nzuri nikiwa na nilikuwa na kauelewa uelewa kidogo, kwa hiyo nikapiga simu kwenye ubalozi kuuliza, je, kampuni hii, je, kitu hiki kipo? Wakaniambia wale watu wa ubalozi, bahati nzuri wakanisaidia wakaniambia sisi hatuhusiki na hicho kitu na wala hakipo, na tulikuwa mimi na rafiki yangu wote tukapata email tukasema labda ndio safari ya kuelekea hii ndio safari ya kuelekea Marekani sasa imekuiva, kama tunapata mialiko na wanajua kabisa kwamba unakwenda kwenye kongamano la masuala ya haki za binadamu na mambo ya hiki na hiki na hiki. Najiuliza wanaingiaje kwenye email zetu kujua kwamba huyu ni journalist anatakiwa aende kwenye makongamano ya masuala ya haki za binadamu na kitu fulani ambaye atafanyika Umoja wa Mataifa sehemu fulani. Wanapata wapi eh, hizo e, details za, ku, za kujua kitu kama hicho? Kwa hiyo kwa hayo, lakini maoni yetu pia eh, baadhi ya kampuni hatutaki kuzitaja majina kwa sababu tutaharibu biashara za watu. Bado serikali haija haijafuatilia. Kuna kampuni ya juzi ambayo imekuwa e, na kelele sana. Nimeona jeshi la polisi wanasema wanaanza kuichunguza. Anayetakiwa kuchunguza utapeli wa kampuni ni jeshi la polisi ama ni wale waliomsajili, ndio anayetakiwa kuchunguza utapeli wa taasisi fulani ambayo tena ina operate ndani ya nchi na ni taasisi ya kifedha ina operate ndani ya nchi, nani anayetakiwa kuichunguza? Maanake tunaambiwa taasisi zote ziko chini ya BOT. Sasa ni nani anatakiwa aichunguze? Na hapa nikipita kiukweli, hata mimi naelekea na hizi kamali, kuna mtandao fulani wamezidi kutuma SMS hizo hizo za kubeti, kana kwamba lazima kila baada ya dakika mbili ujibu eh, lakini kuna makampuni eh, mengine wanapomfikia mteja wanamwambia riba ndogo. Ukienda kwenye mikataba sorry, ukienda kwenye mikataba unakuta iko juu, mbaya zaidi imeshindwa ki, eh, hata huku Geita yapo hayo makampuni haya. Kuna mwingine anasema serikali inaangalia tu iwapo hao matapeli wanalipa kodi au basi na hilo mkuu tunawapata vizuri sana ila mimi niliwahi kutapeliwa sana nilivyohitimu digrii yangu ya kwanza dodoma utapeliwa kwa sababu unakuja sasa vijana hatuna kazi unamuona mas, eh, mansuri ndo anatoa <laughs> ajira unamfata moja kwa moja unakuomba hela kisiri laki tisa unampa mwisho wa siku unapigwa hayo ni baadhi ya maoni ambayo mimi nimeamua kuyapitia hapa na niweze kuyaleta eh, huko eh, kwako tena angelo moleka kwa ajili ya kuja kumalizia sehemu ya mwisho. Na lakini wakati mtaalamu anatumalizia, watu wengi wanasema shida kubwa watu wanapigwa ni kwa sababu hawana ajira. Sasa tufanye nini ili kuweza kuondokana kwenye hii kutafuta fedha za haraka? Manake hii chanzo chake ukija kaangalia ni utafutaji wa hela za haraka. Eh, sasa hatujui principle ya fedha, labda wanasema kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia jana hapa, akaniambia Eh, fedha imenyooka hivi, yani kwenye principle ya fedha huwa imenyooka, inaga ainaga shortcut kwamba nikipiga huku nitatengeneza hivi afu mambo yatakwenda vizuri. Kwako anje Moleka. Angelo Moreka naona kama amepotea kwenye line. Tunakwenda mapumziko, tutakaporejea tutakwenda moja kwa moja kwake kwa ajili ya kuhitimisha. kwa kwa Angelo Moleka kwa ajili ya kuhitimisha. Uh, kwenye kwenye sheria uliyosema ni kwamba kweli serikali imetunga sheria, imetunga kanuni ya kumlinda mlaji ambayo wanaita Consumer Protection Act na ilifanyika mwaka 2019 baada ya watu kupeleka malalamiko wakiriba zikiwa kubwa, wakitapeliwa. Kwa hiyo serikali ikatoa hiyo kanuni kwa ku, ili kutoa elimu kwa umma kwamba jamani, wananchi, serikali inawalinda, lakini ni vizuri mkajiepusha na moja mbili tatu nne tano. Mojawapo kwenye kanuni ya kumlinda mteja ni kwamba moja, usikubali kupata huduma bila kusoma masharti ya mtoa huduma. Kwa hiyo ni lazima usome yale masharti na kanuni zake ndio ukubali kutoa huduma. Hilo la kwanza. La pili, kama mnapeana mkopo, hakikisha unasaini mkataba na wewe unabaki na nakala. Na siku hizi jinsi ya kusaini mkataba, mtu anakuambia usaini peji ya mwisho kabisa. Siku hizi wanakuambia ah, usisaini peji, anza kusaini peji ya kwanza, peji ya pili, peji ya tatu mpaka peji ya nini ya mwisho, yeye asaini na wewe usaini, ubaki na nakala. Uh, bado naona kama kuna shida hapo ya mtandao kwa kwa Angelo Moleka na sijajua tatizo ni nini, lakini kuna tatizo la kimtandao hapo, hujakaa vizuri na muda wetu unatukimbia kweli kweli. Tulitamani sana haya tuyapitie kwa ujumla wake, lakini muda wetu bado haujakaa vizuri. Je, kile kikoba cha kwenye eh, kampuni fulani imetajwa ni halali, kile kikoba cha kwenye kampuni fulani kimetajwa ni halali. <laughs> Rafiki yangu ananitumia ujumbe hapa. Kampuni nyingine nyingi ambazo mnanitajia majina ninahofia kuzitaja hapa, maanake bado hakuna taarifa zozote zinazoonyesha kwamba eh, wananchi wamelalamika, lakini ndio hivyo Angelo Moleka, kama uko tayari nirejee kwako, kama bado basi mimi nihitimishe moja kwa moja hapa, lakini niwashukuru wale wote ambao mmehusika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kipindi kinakwenda hewani. Naona amerejea tena Angelo Moleka, nikupe, tuna dakika nne hapa, tufanye hitimisho haraka. Tuangalia haki, tuna dakika mbili za. Ah, okay, mimi nafikiri tutoe basi naona kwa Angelo Moleka huko kuna shida, na mimi ni kushukuru wewe ambaye umechukua time yako kwa ajili ya kuifuatilia Star TV. Tuongea asubuhi siku ya leo, ambapo katika mjadala mkuu tulikuwa tunaangazia zaidi mikopo umiza na upatu, na mimi jina langu kwa niaba ya Bernard James naitwa Mansuri Jumanne. Bernard James tulikuwa naye hapa, Angelo Moleka kutoka hapo Arusha, na mjadala wetu sehemu ya kwanza ulikuwa unaangazia zaidi katika eneo la nishati mbadala. Mimi sina la ziada, lakini nikushukuru sana wewe ambao umekuja na kunifuatilia, lakini unaweza ukaendelea kunifuatilia pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram pale, andika Mansuri Jumanne na moja kwa moja utanipata, alafu tutashiriki na kushare mambo mengi kutoka huko. Mansuri Jumanne Instagram, lakini endelea pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya hapa hapa Star TV. Bye bye na asubuhi njema.